Container. Putting the the right. ආයුබෝවන් මම හිතනවා කට්ටිය එකතු වෙනවා ඇති කියලා ලයිව් එකත් එක්ක අපේ my hunger cafe අරගෙන එන චුට්ටක් වෙලා බලමු අපි කට්ටිය එකතු වෙනකම් එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටිය නේද ඔව් ආ බලන ඇත් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඉතින් ඇත්තටම අපි my hunger cafe web live එකක් කියන්න හිතුවේ විශේෂ කාරණා කීපයක් නිසාම කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ඉන්න හදපු එකක් බැරි වුණා. කාර්ය බහුලත්වය නිසා අපි පෞද්ගලික කාරණා සහ මේ නොයෙකුත් කාරණා නිසා කාර්ය බහුලත්වය නිසා මේක ලයිව් එක අරගෙන ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද හිතුවා මේ විදිහට පොඩි විවේකයක් ලැබිච්ච නිසා මේ මේ විදිහට ලයිව් ඔයගලන් හම්බ හම්බ වෙන්නට එන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහේ දෙයක් කරන්න හිතුවේ ගොඩාක්ම අපෙන් අහන සහ අපෙන් ඕගොල්ලන් රැටක් කෝල්ස් එනවා මට විතරක් නෙමේ මගේ හස්බන්ඩ්ටත් එනවා. ඒ ওই විදිහට කෝල්ස් ගොඩාක් එන නිසා මේවට පිළිතුරු අපි නිවැරදිව හොයාගෙන ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනි කියලා හිතෙච්ච නිසායි. ඉතින් මයි හංගල් කැෆේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා කවදත් නිවැරදි තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. අපේ page එක හරහා. ඉතින් මේක අපි මේ විදිහට සජීවී විකාශයක් විදිහට ගෙනෙන්න හිතුවේ හැම මාසෙකම පළවෙනි බදාදට මේ විතර රාත්‍රී 8:30ට සජීවී විකාශයක් විදිහට අරගෙන එන්න හිතුවා. ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා සමගින්. ඉතින් මම තනියම මෙච්චර දවසක් කරපු My Hangul Cafe. ඉතින් ඇත්තටම මගේ හස්බන්ඩ් දැන් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට සහයෝගය ලබා දෙන්නට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක් කන්ටැක්ට් කරේ මටත් වඩා මම කෝල්ස් ගත්ත මොක ගොඩක් කන්ටැක්ට් තිබ්බා. අපේ හස්බන්ඩ් ගොඩක් කන්ටැක්ට් තිබ්බ නිසා. ඉතින් අපි දෙන්නම එකට එකතු වෙලා හිතුවා ගොඩ ඔයගලන්ට මේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණා කරුණු කාරණා පිළිබඳව නිවැරදිව දැනුවත් කරන්නට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද දවසෙත් මේ අද දවසෙත් අපි මේ විදිහට පළවෙනි වැඩසටහනේ විශේෂිත කරුණු කාරණා රාශියක් ඔගොල්ලෝ දැනගත යුතුම දේවල් රාශියක් දැනුවත් කරන්නට හිතුවා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දන්නවා දැනට මෙහි ඉන්න කොරියාවේ ඉන්න ඉන්න අය වගේම කොරියාවට එන්න බලාගෙන ඉන්න අයටත් ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා නේ. ගොඩාක් දේවල් ගැන ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් දැනුවත් කරන අයත් නැත්තේ නැහැ. දැනුවත් කරන තැන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් My Humble Cafe වලිනුත් යම් සේවාවක් සිදු විය යුතුයි කියලා හිතච්ච නිසා තමයි මේ දේ කරන්න හිතුවේ. මොකද එතකොට අපිට එන calls එන ප්‍රමාණය අඩු වෙවි මේ ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරොත් කියලා. ඉතින් අපි ලැබපු අත්දැකීම් සහ කොරියානු ජීවිතයේ අවුරුදු 10ක 15ක තියෙන අත්දැකීම් සහ ඒ වගේම අපි දැනට නීති පිළිබඳව ඉගෙනගෙන තියෙන අපිට තියෙන දැනුම අනුව අපි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න හිතුවා විවිධ කරුණු කාරණා ගැන පිළිබඳව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටත් අපි My Hungry Cafe online class කරනවා. ඉතින් Zoom හරහා කරනවා. ඊට අමතරව අපි ඔයගොල්ලන්ට වෙබ් ගාලුවියක් හරහා විවිධ අධ්‍යාපන අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට අවස්ථාව ඉදසකර හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවලුත් අපි මීට වඩා ආයතනයක් විදිහට කොරියාවේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් විදිහට මීට වඩා තව ටිකක් ඔගොල්ලොත් එක්කලා එකට එකතු වෙලා කරන්නට හැකියාවක් මේ සජීවී විකාශය හරහා ලැබෙවි කියලා හිතච්ච නිසා තමයි මේ විදිහේ වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කරන්නට හිතුවේ. ආ ඉතින් පළමු කොට අපි කරුණු මොනවා ගැනද අද කතා කරන්නේ කියලා මේ මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාට E7 visa ගැන දැනුවත් කරා මේ ඔයගලන් කතා කරා මගේ හස්බන්ඩ්ට මේ ඉතින් කතා කරලා ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙච්ච දේවල් තිබ්බා. ඉතින් මගෙන් අහපු දේවල් තිබ්බා. ඒ වගේම අපිට සම්බන්ධ වෙච්ච අය ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ඔහුට සම්බන්ධ කරලා ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙච්ච අවස්ථාවලු තිබ්බා. ඉතින් වටේම ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා වැරදිලා අපි ගාවට අව කේසස් තිබ්බා. ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්ත් අපි මේ වැරදි කරපු අවස්ථාවල් තිබ්බා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලීම මත තමයි මේ විදිහට වැඩසටහනක් කරන්නට හිතුවේ එක අතකට. ඉතින් අපි බලමු මොනවා ගැනද අද පළමු වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නට හිතන්නේ කියලා. පළවෙනි කාරණාව මම හිතනවා මේ දැනට ලොකු කතන්දරයක් විදිහට අද කතාව. අද කතා කරන්න යන්නේ මේ පොඩි දෙයක් මම කියලා ඉන්නා. දැන් අද ඊසවන් වල ප්‍රතිඵලාවන් උකරන්නේ ලකුණු බලලා තිබ්බේ 72කින්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච හැමෝටම මම කිව්වා ඔයාලට ලකුණු 72කට වඩා නැත්තම් දාන්නවත් එපා කියලා. ඒ හිතුවේ ඇත්තටම මේ මොකද ලොකු තරගයක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා අනිත් රටවල් වලින්. ඒක ඔයගොල්ලෝ නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අනිත් රටවල් වල අයගේ এඩියුකේෂන් මට්ටම අපේ අයට ගොඩක් වෙලාට A levels විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් අපි අනිත් රටවල් වල අයට කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ හදාගෙන එනවාද හොඩ සර්ටිෆිකේට් හදනවාද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඇත්තට මේ කාරණා අපිට කියන්න අයිතියකුත් නැහැ. කොහොම නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම අපේ අයට වඩා ඉහළයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අයට ඇත්තටම ලකුණු 80ට වඩා ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් 80ට 75ට වඩා තියෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අයත් එක්ක තමයි අපිට තරඟ කරන්න තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලාංකිකයේ විදිහට අපිට තරඟ කරන්න කරන්න තියෙන්නේ බංග්ලාදේශ්, නේපාල්, වියට්නාම් ඔය වගේ අනිත් රටවල් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා අපි කොහොමද ඒ වගේ ඒ අයත් එක්ක තරඟ කරන්න ඕනි කියන කාරණාව මත නිසාම තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් වල සම්බන්ධ වෙච්ච අයට කිව්වේ අපි ලකුණු 72ක් අනිවාර්යෙන් හදාගෙන ඉන්න ඕනි. ලකුණු 72කට වඩා තියෙන අය විතරක් ඇප්ලයි කරන්න කියලා කිව්වේ ඒ නිසයි. ඉතින් ඉදිරියේදී අපි මේ වැඩසටහනෙන් අද සම්බන්ධ වෙච්ච මේ වැඩසටහන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කොහොමද මේ 72 දෙකේ ටාගට් එකට යන්න ලේසිම ක්‍රමය මොකක්ද? මොනවද අපි කරන්න ඕනි කියන එකත් මේ වැඩසටහනේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අද විශේෂිත කාරණාව මේ E7 3 කියලා එකක් ගැන අපි ගොඩක් කතා කරනවානේ නේද? දැන් මේ දවස්වල ලංකාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ විතර ලංකාවෙන් එන්න පුළුවන් විභාග නැතුව ලංකාවෙන් එන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියනවා කියලා විදේශ සේවායක කෙනෙක් මම හිතන්නේ පණිවිඩ දීලා තිබ්බා. මමත් දැක්කා ඒවා. අනිත් ඇරිසනහන් මම අනිවාර්යෙන් බලනවා මොකද අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනි. ඕගලන්ව දැනුවත් කරන්න නම් අංක එකටම අපිට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ කතා කරන කාරණා ගැන. ඉතින් ඒ නිසා හොයලා බලලා තමයි දැනුවත් කරන්න හිතුවේ. ඒ ගැන අපි දත්ත අරගෙන ආව කරුණු. මොකද්ද මේක ඇත්තටම කියන එක. ඉතින් එක එක්කෙනාට සල්ලි දීලා අනාථ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ඇත්තම අද කතා කරලා බලමු. E713 එක ගැන. අයිබෝන් කියලා හැමෝටම මේ දන්නා ඉන්නවා. ඉතින් මේ මගේ පේජ් එක හරහා මම ලයිව් දෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒත් හොඳට අවුරුද්දකට එකලා එකක් වගේ තමයි කරගෙන ඉතියේ දැන් මේ ඉල්ලීමක් ලැබුණා මාසෙකට එකක්වත් කරන්න අඩුම තරමින් කියලා මීට කලින්. ඉතින් මම හිතුවා දැන් මේක අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කොහොමද දන්නවා ගොඩක් අය. නමුත් දන්න තී ගොඩක් අයත් ඉන්නවා දැනට. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම ලයිව් ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරලා බිස්නස් කරන එහෙම ටයිප් එකකට මේක නොගියේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අපි සමාජ සේවය 170ක් කරලා බිස්නස් පැත්තකින් ගන්න 130යි. ඒ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් හින්දා මේ දැන් මේක කරන්නේ බිස්නස් පැත්ත වැඩි කරගන්න නෙමෙයි අපිට දැන් එන කෝල්ස් වලින් ගොඩාක් ආන්සර් කරන්නේ අපි අපි අතරම අපේ කාලයෙන් ඊට ඒකින් මේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක් සේවයක් වෙනවා කියලා අපි හිතනවා. කියන සමහරක් අයදී හිතනවා ඉතින් මේ වෙන වෙන හිතනවා ඉන්නවනේ ගොඩක්. එහෙම නැතුව අපිට කියන්න බෑ ඉතින් මම සාක්ෂි වලට අපිට දෙන්න දෙයක් නැහැ ෆෝන්ස් එන අය කතා කරන අය බලන අය දන්න. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන හින්දා අපිට. ඉතින් මිනිස්සෙක්ට අපේ වචන වලින් සෑහෙන උදව්වක් වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම වීසා 72ක් ලකුණු ඇවිල්ලා වීසා හදාගත්ත අය ඉන්නවා. මගෙන් නෙමෙයි. මට කතා කරලා වීසා හදපු අයත් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. අපි උදව් කරපු අය නෙමෙයි. නමුත් අපි යම් කිසි අවස්ථාවක ඒගොල්ලන්ට උදව් කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කතා කරලා අද මට මැසේජ් ගොඩාක් ආවා. ඒ වගේ කෝල්ස් ආවා. ඕල් ඔයා මට එදා කියලා දීපු හින්දා මම මේ වීසා එක සම්පූර්ණ කරගත්ත කියලා හිම හතර පහ දෙනෙක්ගෙන් කෝල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මැසේජ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒක මේ අපි ඕගලන්ට දීපු දෙයක් නිකන් නොමිලේ. ඒ අවස් ඒක ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඕගොල්ලෝ වීසා එක ගත්ත එකට මම මුලින්ම සුබපතලා ඉන්නවා මේ ඒ ගත්ත අය මේ ගත්ත අයට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අර මම හැමදාම ටර්නින් පොයින්ට් එක ජීවිතේ අනිත් පැත්ත හැරවගත්තා කියලා අපිට හිතෙන්නේ. මොකද දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට මේ අලුත් දෙයක් අලුත් අවස්ථාවක් හම්බුනේ. ඒකට සුබපතනවා අපි මුලින්ම මම ඊළඟට දැන් E7 එක ලකුණු 72යි. දැන් ඊළඟට 68ට try කරපු අය දැන් ගිය අවුරුදු ගියම ගිය පාර 68ට හම්බුනේ. ඒකට try කරපු අය දැන් සතුටු වෙලා ඇති ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට try කරලා ඉක්මනට ගොඩ ගියා කියලා. හැබැයි 72කට දැන් එනකොට අනිත් අයට දැන් පොඩ්ඩක් දුම්පා මේ රත් වෙලා ඇති කට්ටියට මම හිතන්නේ බලන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ. අවශ්‍යයි බලන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් මාතෘකා විදිහට අපි ගත්තොත් මේක කැටගරයිස් කරනවා අපි දැන් E7ෝ එක E7 ක්‍රී එක ගැන අපි කතා කරනෑ මම ඒකට හේතුව මේ ගොඩක් කිය කතා නොකරින් දයුණට මේ කතා කරන්න ඕනිගෙන හිතුන මොකද සමහරක් කලාවට ජාවාරම පිටිටත් යනවා සමහරක් කලාවට හරි විදියටත් යනවා විදියට මම මේක ගොඩක් හෙව්වා මම දැනුවත් කීප දෙනෙක් ලයිව් වැඩසටහන් කරා මේ ගැන දෙතුන් දෙනෙක් කරා මේ කොරියාවෙත් ප්‍රධානම ඔය කියන්නේ සෙන්ටර් වල ඉන්න අපේ ප්‍රධාන කරන අය මේ ලයිව් කරලා මම දැක්කා වැඩසටහන පිළිද හදලා දාලා තිබ්බා. ඒවත් මම උපයෝගී කරගෙන ඒ වැඩසටහන් වලත් විස්තර කරගෙන මම බැලුවා මේක වෙලාව වෙනකන් හිටියා මොකද ඕනම එකක බොරදිය පැහැදිලි වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඕනි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැමෝම ඒක හොඳට අත්දැකීමක් කියලා හිතන ඕගලන්ට. මොකද මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තත්ත්වයත් එක්ක දිය බොර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අරයා මෙයා යවනවා, අරහේ යවනවා, ඉස්රායිල් යවනවා, ජපාන් යවනවා කියලා සල්ලි ගසාගෙන කන පැත්තකුත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් හරියට යවන එකකුත් තියෙනවා. නැහැ කියන්නේ. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න කියලා මම හැමෝටම කිව්වා කතා කරපු ලංකාවේ මෙහෙනේ. ලංකාවේ මෙහෙයගේ සහෝදරයෝත් එන්න ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් මම කිව්වා කතා කරපු වෙලාවල පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි නෑ තාම පොරදිය මොන වගේද කියලා පැහැදිලි වෙනකන් චූට්ටක් බලන් ඉමු කියලා. ඒක ගැන අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඒ කවුරුත් <laughs> මේක ගැන කතා කරේ නැහැ දඟ ඩොකියුමන්ට් අරගෙන ඒක සම්බන්ධව පැහැදිලිවම අපි වැඩක් කරනකොට ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් සාක්ෂි හොයනවා ඉස්සෙල්ලා මේකේ මේ ડોකියුමන්ට් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඒවැ තමයි මේ විස්තර ටික තියෙන්නේ. කටින් කියනකොට ලොකු දෙයක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ගත්තා ලේසි විදිහට තව කොරියන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකට අමත නැතුව. මොකද ඒක ඇතුලේ අපි දන්නේ නැති දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි නම් ටිකක් අපිට පොඩි කාලේ ඉන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන් හින්දා මේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකත් හොයාගත්තා. මේක මට උදව් කරපු මම පස්සේ නම් සම්පූර්ණ සඳහන් කරන්න මේවා මට ලබා ගන්න සමහරක් අය උදව් කරා. එතකොට E7 3 uh, ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි මෙහි ඉන්න අයට දැන් අහනවා දැන් E74 එකක් නැහැ කාලේ ඉවරයි පැනලා ඉන්න අය පැනලා ඉන්නවද ඒ කියන්නේ වීසා නැතුව ඉන්නවද ඊළඟට අපි යන්නේ යන්න පුළා අපෝ වෙන්න පුළුවන් C39 ගහන්න පුළුවන්ද C39 වීසා දෙකක් තියෙනවා C3 වර්ග ඒ දේව ඒවෙන් එකක් හරි ගහගන්න පුළුවන්ද අපිට සජන්නින් ස්පොන්සර් කරන්න ඕනිද ඔය ඔක්කොම අහන අයට මේ වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේක ෂෙයා කරන්න කියලා කියන්නේ ෂෙයා කරන්න එතකොට කැමති අය ෂෙයා කරන්න අනිත් අයටත් බලාගෙන ලංකාවේ ඉන්න ඉන්න අයට group වලට මේක දාන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන් මේ කියලා හිතෙන ඔරිජිනල් විස්තරය ගැන මේක ඇත්තට මොකද්ද මේ E73 e එක කියලා කියන්නේ කියලා. ඒ විස්තර සම්පූර්ණ විස්තරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පොඩි වෙලාවකින් වැඩි වෙලාවක් ගන්න බැරි නිසා මොකද ගොඩක් අය live ගොඩක් වෙලා කරු බලන්නෙත් නෑ ඒක අපි දන්නවා. පොඩි වෙලාවකින් ඔක්කොම ටික කියන්න බලන්න. ওই ටික කියන්නේ දැන් channel එකේ ඉන්න අය ඒකත් මම බලා කියන්නම් පැනලා ඉන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් දේ කාලේ ටිකක් තියෙනවනේ යාලට. සමහර කඩ E7 ගහන්න බෑ 5 දෙනාට අඩුයි. පුරුෂන් ඔබයට ඊළඟට සමහරක් අය 10 දෙනාට අඩුයි. normal company වලට. ඊළඟට දීවරය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ company දෙන්නෙක් වගේ ඉන්න සජන්නිමුයි. එතකොට යාලට E7 ගහන්න මගෙන් අහන ගොඩාක් වෙලාවට මම ඊයේත් කතා කරා මට මතක විදියට මේ දීවර මල්ලි කෙනෙක් company හතර දෙනයි ඔහොම පොඩි ගානකට ඉතින් ඒකත් උත්සාහ කරන බලනවා මේ කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා විදිහට සමහරක් අය ටැක්ස් කපන්නේ සජන් නිව් AI එකම කම්පැනි සජන් නිව්ගේ නමට කම්පැනි එක තියෙන. ඒක මට අලුත් අවස්ථාවක් හම්බෙච්ච කොරියාවේ දැන් දන්න එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ ID card number එකට කම්පැනි මේ බලන්න සමහර දෙමල්ලි. කම්පැනි ID card number එකට එයා ඉන්නේ. ඉතින් සජන් නිව්ගේ නමට තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කම්පැනි එක. එහෙම කම්පැනියක් මම දැකපු පළවෙනි අවස්ථාව. මම ඒක ගැන කතා කරලා එයාගේ ටැක්ස් කපන්නේ නැහැ කියලා. දීවරයි ගොඩක් ටැක්ස් කපන්නේ නැහැ දන්න තරමින්. ඒවගේ අවස්ථාවලති කොහොමද ඒවට මේ මුණ දෙන්න කියලා සොයාගෙන යන මේ දවස්වල වැඩි දෙයක් කියන්න. ওই මාතෘකාවලට කතා කරන තමයි අපි බලන් බලන්නේ අද. වැඩි විස්තරයක් අව කියන්න තියෙනවා නම් අපේ කූඩු 20 කියන්න අපිට තියෙනවා කියලා මම කතා කරලා කලින්. ඔව්. ඉතින් අර ওই මාතෘකා ටික යටතේ අපි කතා කරනවා. ඒක අර මම කලින් කිව්වනේ මේ E7 වලට අපිට දැන් ලකුණු 72ක් හදන්න වෙනවා. ඉස්සරහට තව වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපිට තරග කරන්න තියෙන්නේ අනිත් රටවල් එක්කලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි අපි අය අතරත් තරගයක් තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මට කතා කරන්නේ හරි හොරෙන්. සමහරක් අය කතා කරන්නේ මේ කම්පැනි අනිත් එක්කලත් ගහගනී කියලා හොරෙන් තමයි කතා කරලා ඉස්සරහන් ඉතින් එහෙම අයත් ඉන්නවා. නැත්තේ නෑ. ඉතින් අපි අපේ අතර තියෙන තරඟයට වඩා අපිට තරඟ කරන්න තියෙන අනිත් රටවල් එක්කලා නිසා ඕගොල්ලන් ඕගොල්ලන්ගේ සුදුසුකම් හදා ගන්නට කලින් ඉඳලම ලෑස්ති වෙනවා. මම කලිනුත් මේ වගේම අපි වීඩියෝ එකකින් පොඩ්ඩක් මම කියලා දුන්නා. දැන් ක්ලාස් කරන්න සම්බන්ධ වෙන අයත් මේ ඔන්න මෙන්න කියලා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න අවුරුද්දක් එහෙම නැත්නම් මාස හයක් තියලා ඊසවන් e ගන්න සූදානම්. ඇත්තටම මේක ලොකු process එකක්. කවදාවත් සල්ලි වීසි කරලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. සල්ලි වීසි කරන අය ඉන්න ඕන තරම් සල්ලි වීසි කරලා වියදම් කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බෑ. මොකද අපිට ටැක්ස් ඕගලන්ගේ හදන්න පුළුවන්ද? ටැක්ස් කපන ඒවා හදන්න පුළුවන්ද වෙනම? අලුතෙන් සල්ලි දීලා බෑ. එතකොට ඕගලන්ට ටොපික් එක අලුතෙන් හදන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා ටොපික් විභාගෙට සහතිකය ගන්න පුළුවන්. KIIP සහතිකය ගන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා බෑ. ඇත්තටම ඕගලන්ගේ පරිවාර්තා හදන්න පුළුවන් සල්ලි දීලා ඒත් බෑනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් ඕගලන්ට සල්ලි එකතු කරන්න තියෙනවා. සල්ලි එකතු කරලා ඩිපොසිට් එකක් දාලා පෙන්නලා ඒකට සම්සුන් මානන් වලට ලකුණු මේ 20යි මෙච්චරයි මෙච්චරයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හදන්න බෑනේ. ඒවත් හදන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් අපි මොනවද කරන්නේ? ඕක ලොකු process එකක් නිසා. ඕකට අපි මොලේ ඉඳන්ම සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ওই කරුණු කාරණා ටික පොඩ්ඩක් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බ නිසා තමයි මේ විදිහටම අපි පළවෙනි කොටම මේ ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් ඔයගලන් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔයගලන් චේප් කුක් දන්නවනේ. චේප් කුක් කියලා කියන්නේ මේ ඔයගලන්ට චේප් කුක් චේතෝ ටූකාචි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චේප් කොරියාවට එන්න පුළුවන් නැවත. ඒ කියන්නේ 4යි 10යි අවසන් වෙලා කොරියාවට එන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සොන්ෂිල් කිල්ලෝජා එක, අනිත් එක මොකද්ද? S topic කියන එක නේ. ස්පෙෂල් topic කියන ක්‍රමය. ඉතින් ඔය ක්‍රම දෙකෙන්ම කොරියාවට චේප්කුක් එන ළමයි ඉන්නවා. නැවත වතාවක් එන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ආවට පස්සේ ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය කොරෝනා වීසා එක අලුත් වෙච්ච අයට අවුරුදු 5ට වැඩි වෙච්ච අයට වීසා ගහන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. පහුගිය දවස්වල ඒ අය වීසා මාරු කරා ඉස්සෙල්ලම. නමුත් ඕගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම අර මොනවාද දෙවනි පාර ආවට පස්සේ දෙවනි පාර ආවට පස්සේ ඉඳලා ඕගලන් සූදානම් වෙන්න. දෙවනි පාර ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකකින් ටාගට් එක තියාගෙන මේ දෙකෙන් අනිවාර්යෙන් මම මේ සයිට් එක ගහ ගන්නවා කියන ටාගට් එකට තියාගෙන plan කරන්න. එතකොට ඕගලන්ට සුදුසුකම් හදා ගන්න කල් තියෙනවා සහ ඒ plan එකකට යන්නට මේක මොනවාද අවස්ථාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්නට ඕනේ අංකයකටම දැන් ලංකාවේ සුදුසුකම් අපිට හදන්න බෑ. A level කරලා නැත්තම් ඇත්තටම හදන්න බෑනේ. එතකොට A level fail වුණත් සහතිකයට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් අර ඒවා හදන්න බැරි. පහුගිය ඒවා හදන්න බෑ අපිට. ඉදිරියේ තියෙන ඒවා අපිට හදන්න පුළුවන්. ඉදිරියේ තියෙන ඒවා හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අංක එකටම කොරියානු භාෂාව. කොරියානු භාෂාව හදාගන්න. ඉතින් මගේ සයිට් එකට එකතු වෙන්න මගේ වෙබ් එක බලන්න කියනවත් නෙමෙයි. මේක සමාජ සේවාවක් විදිහට මම කියන්නේ. අංක එකටම ඔයගොල්ලන් ඔයගොල්ලන්ගේ භාෂාව හදාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ සල්ලි එකතු කරන ඒවා. චොක්කුම් කියලා ඔයගොල්ලෝ දාන්න. ජොංගි චොක්කුම් කියලා. චොංගි චොක්කුම් දා ගන්න ඕනේ. තුන්ගේ චොක්කුම් දාන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් එකට කල්පිරෙන්න ඕනේ නිසා ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන් මොනවද අනිත් තව කෙරෙන්න ඕනේ මොනවා හරි කොරියාවේ සමාජ සේවා වැඩ කටයුතු කරනවා නම් ඒ වගේ ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙලා සමාජ සේවා කටයුතු කරන එක ওই වගේ එකින් එක එකින් එක බලලා අනිත් එක තමයි චගයොක්සින් එකක්. දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම දැන් අපි අපේ වෙබ් අඩවිය හරහා චගයොක්සින් කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා දැනට. දැනට චිකිත්සා පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊළඟට යොන්ජොප් චගයොප්සන් එකත් අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉතින් යොන්ජොප් චගයොප්සන් එක ගැන මම ඒක කොච්චර ඔයගලන්ට වැදගත්ද කියන එක මේ E73 එකටත් කොච්චර වැදගත්ද කියන එක මම පසුව කියන්නම්. දැනට අපි ඔය චගයොප්සන් ගන්න අපේ ආයතනය හරහා ඔයගලන්ට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට මේ E7 එක මේ process එක කරගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගමනක් දීර්ඝ ගමනක් plan එකක් සැලැස්මකට යන ගමනක්. ඉතින් අතර වාරයේ ඕක කඩාකප්පල් කරගන්න අයත් ඉන්නව නැත්නම් නැහැ මේ visa එක හදාගෙන ඔන්න මෙන්න තියලා කෝල් කරලා කියනවා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් හරියට අපේ අය මම කියන්නේ මම අපි දැන කතා කරනවා. අතන මේ අපේ කට්ටිය මේ වැටේ හිටවපු ඉන්න වගේ නේද අපේ මිනිස්සු කියලා. මොකද මඩේ හිටවපු ඉන්න වගේ ඒකට මේක වැනෙනවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එහෙම. එක අරමුණක ඉන්න ඔයගලන්ට. මොකද මේක අනාගතයට ඔයගලන්ගේ ඇත්තටම හොඳයි. දැනට ලංකාවේ තත්ත්වය බලද්දි ලංකාවේ තත්ත්වය අනුව ඔයගලන්ට දීර්ඝ කාලයක් කොරියාවේ සේවය කරන්න තියෙනවා කියන එක ලොකු වාසනාවක්. ඔයගලන්ගේ දරුවන්ටත් ලොකු වාසනාවක්. ඔයගලන්ගේ පවුල් වල අයටත් ලොකු වාසනාවක් වෙන නිසා. ඉතින් ওই විදිහට අපි E74 එක ගැන පොඩියට කතා කරා. සුදුසුකම් හදාගන්න කලින් කලින් ලෑස්ති වෙන්න කියන එක කලින් ඒ කියන්නේ කොරියාව දෙවෙනි පාර ආව ගමම තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ process එකට. ඒතර ඒකට ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න සූදානම් වෙන්න හිමීට හිමීට කම්පැරිත් එක හොඳින් ඉන්න කම්පැරියත් එක හොඳින් වැඩ කරන්න. එක එක කම්පැනි වල ඇත්තටම පසුබිම ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. මොකද අපිට අයිතියක් නැහැ ඒ ගැන කතා කරන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එක එක් පුද්ගලයෙක්ගේ පුද්ගලයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ට මොන පීඩනයක් ආවත් කම්පැනි තුල ඊසෙවන් ගහගන්න ඉන්නවා නම් කම්පැනියත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් ඉන්නට ඕනේ. හොඳයි. අපි E73 එක ගැන මොනවද තේවා යටත් තොරතුරු ඒකේ ගුණ පූර්ණයක් නම් පොඩ්ඩක් කරන්න මේ අපි නෙමේ අපි තමයි හොඳටම කියනකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට කරේ හොඳට කරේ කියන දා අපිට ඕනි අහගන්න. කාගෙන් කරාද මේ දැන් මේ කතා කර මේ දැන් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්ගේ වීසා එක හදාගෙන. ඉතින් එයාට සූපරතු. ඒ අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තමයි හොඳටම කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ තමයි හොඳටම කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අවසානයේ ඕගොල්ලන් පොඩි කාලයක්නේ දැන් වයස ඇවිල්ලා තියෙන කාලෙත් පොඩි කාලයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන්න තියෙන තව. ඒක ඉතින් අමාරුවෙන් ඉන්නවට වඩා හොඳයි ලේසියෙන් ඉන්න එක. පොඩි කාලයනේ ඉතින් ඔකට අපි ගැටෙන්න යනවට වඩා හොඳයි ලේසි මාර්ගයක් හොයාගෙන අපි යන්නේ. අපි අනිත් අය හදන්න බෑනේ. ඒක නිසා එකක් තව චෝදනාවක් තියෙනවා අද සජන්නින් කෙනකින් ආපු ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මේ E7 ගහන්න දත කනවා. එතකොට කම්පැනි ඒ සුදුසුකම් නැත්තම් මාරු වෙලා යනවා ඔය අලුත් චෝදනාව මමත් සමහර කටි පොඩි ස්තිලා තියෙනවා. මේ මල් ඉතින් ඔය කරන්න දෙයක් නැහැ නේ අන්තිම තුරුම්පුව ගහන්න ආසියා මේ හංගගෙනින් දෙපා මාරු වෙන්න කියලා එහෙම මාරු කරපු අයත් ඉන්නවා. නමුත් අලුත් චෝදනාවක් විදිහට ඔක ආවොත් ඉස්සරහට මොකක් වේද කියලා මම කියන්නේ මම තව ගොඩාක් ඉස්සර කියන්න ඉන්නවා මේ ලයිව් ඇවිල්ලා ගොඩාක් කියලා බලන් ඉන්න බැරි නම් ගොඩක් ඉස්සර මග ඇරෙයි සමහරක් අයට අවශ්‍යයි විතරක් වැඳිලා ඉන්න ඒගොල්ලන් මොනවා හරි අනාගතේ පොඩි බලාපොරොත්තුවක් මොනවා හරි කියවි මේ කියන අතර හැම එකම අද කියන්න බලාපොරොත්තුවක් නෑ මොකද තියෙන ටික ඔක්කොම කියන්න ගියොත් එහෙම විලා යනකොට ඊළඟට ඔය කියපුවයි කියලා උනපූර්ණය කරන්න තියෙනවා මොකද ඉස්සරහට ලකුණු හදන්න ඉන්න අයත් බලන්න ඉස්සරහට අලුත් කරන්න ඉන්න අයත් බලන්න කපේද කියලා දන්නේ නැති නිසා හේතුව මේක විශේෂයි තුන්වෙනි මාසේ වීසා මේ තොන්චෙක් එක අලුත් වෙනවා ඒක ප්‍රතිපත්තිය ඒ මේ ප්‍රතිපත්තිය අලුත් වෙනවා එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් ගොඩක් අය ලංකාවෙත් මං අහගෙන ඊයේ කියලා ඊයේත් මේ කෘෂිකර්මයේ වීසා හදනවා කියලා කවුරු Facebook එක දාලා තියෙනවා. කෘෂිකර්මයට අපේ ලංකාවට අරන් දෙනවා කියලා ඒක අපි දන්නේ නැහැ තාම මේක. හැබැයි එහෙම දැන කියලා තියෙනවා ලංකාවෙන්. එහෙන් කියලා නැහැ අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්න අය කතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නැහැ. තාම නම් දන්නේ නැහැ ඒ වුණාට මේ ඊට පස්සේ E73 එකත් එහෙම එකක්. ඒකෙත් වේලසන ගිහිල්ලා ඔය වැඩේ කරගෙන යන අය ඉස්සරහට වෙන දේ තියෙන දන්නවා කියලා හිතලා කරනවා කියලාත් මට හිතුණා. මොකද අර සීනි බදු වංචාව වගේ <laughs> සීනි බදු වංචාව සීනි බදු අඩු කරනවා කියලා මුලින් දැනගෙන පස්සේ ගිහිල්ලා එහෙම කරනවා කියලා හිතෙන හැබැයි ඔයගොල්ලෝ අර මං කියනවා වගේ බොරදිය පැහැදිලි වෙනකම් පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා සල්ලි දීලා ඉස්සර වෙන්න දුවන්න බෑ මොකද ඔයගොල්ලෝ කන්න තුම මැරෙන්නේ නැහැ ඒකින්ද පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳ ගන්න තව අවුරුද්දකට ඔක්කොම විසඳනවා ඒ ප්‍රශ්න ටික ඉතින් දෙහින් බලන් ඉන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් තියෙනවා. ඔය තුන්වෙනි ව්‍යාසයේ මේක ගැනත් මම කියන්නම්. පොඩි ඒ කියන්නේ අපි ගෙස් කරන ඒවා අනුමාන කරන ඒවා මෙච්චර කල් තිබිච්ච අත්දැකීම් හා මේ කොරියාවේ සාමාන්‍ය පරණ අයත් එක්ක අපේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි කතා කරනවා මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ කියන එක අපි අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා තියෙනවා සමහරක් අයත් එක්ක අපි එහෙම කතා බහ කරනවා. ඒ අනුව අපි කතා කරගත්ත දේවලුත් කීපයක් ඒගොල්ලොත් ඒක එළියට දෙනවා අපිත් ඒක පුළුවන් ඉදිරියට එළියට දෙන්න මේ ඔයාලා වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් හරි තියෙනවා කරනවා. E73 ගැන එහෙම කතා කරන්න කල් යන්න කලින් මුලින්ම E73 එක කැටගරයිස් කරලා තිබුණා 2022 22 හතරවෙනි මාසේ තමයි මේක පටන් ගන්නවා කියලා ඒවා කරේ. නමුත් මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා එකක් හින්දා මංගාව තියෙනවා මම දන්නේ මේ කවුරුවත් මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි මුලින්ම ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කියන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද අනිත් අය වගේ වෙන නිසා මේ මට මේක හම්බුණා මම දැක්කේ නැහැ කාටවත් මේක හම්බෙලා තියෙන මීට කලින් මේ මේක මම ළඟට පෙන්නන්නේ නැහැ මේක. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු මේක ඇවිල්ලා මේ මේක ළඟට පේන්නේ නැත්නම් හොඳයි මේක මේ මට හම්බුණා මේ ළමයෙක්ගේ නම මම නමය එයාගේ නම කිව්වොත් මේක හොයනවා ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නැතුව ඉන්නම් මේක දීපු කෙනා මේ ගත්ත කෙනා නෙමෙයි මේක දුන්නේ මට වෙන කෙනෙක් මේක E73 එක මේක ඇප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ 2021 10 මාසේ 97 වෙනිදා මේ වීසා එක ඇප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා මේක යාට වීසා හම්බෙලා තියෙනවා sorry passport expired date නෝ පල්ගපි ඒක විදිහ පල්ගපි එකනේ sorry මේ වීසා එක හම්බෙලා තියෙනවා මේ 2022 හම්බෙලා තියෙන්නේ වීසා එකේ දවස චුට්ටක් ඉන්න වීසා එකේ දවස අපි කපලා ඉඳන්නේ මේක E73 එක කැටගරි චෙරි චාගෙට් එක ස්ටේට් එක කොච්චර කාලද වීසා තියෙනවා කියලා එක හම්බ හම්බෙන්නේ නැහැ ම්ම් වීසා ඉස්සු වෙලා තියෙන 21 නේ ඔව් 21 තමයි මේ වීසා ඉෂුව වෙලා තියෙන්නේ 10 වෙනි මාසේ ඔව් හත් වෙනිදා 2021 වෙන්න පෙරේට හොඳ කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නමුත් මෙයා කොරියාවේ ඉන්නවා දැනට මේක E73 එකට අප්‍රූව් වෙච්ච එකක් මේක කොහොමද කියලා මම ආවේ හොයලා බැලුවා මේ බලන් ඉන්න කෙනා දන්නවා එයා කමෙන්ට් කරන්න එපා මේක මේ බලන් ඉඳි ගොඩක් කරගෙන මම පල්ලි කෙනෙක් මේ මේක අප්‍රූව් වෙලා තියෙන්නේ ඒ ඒ කාලේ 2021 10 වෙනි මාසේ 7 වීසා ඉෂුව එක පල්ගනේ යොමිකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්න මේ E9 එක අපි හිවන්නේ දැන් ළඟදී ආපයක් නෑ. වෙන විදියක් නෑ. ඊට කලින් තිබිලා තියෙනවා කියන්නේ. දන්නේ නැතුව මේ ඊට පස්සේ මේක මේවා කරලා තියෙනවා. මොකද මංගා සාක්කියක් තියෙනවා කියන්නේ. මේ සාක්කිය තියෙන නිසා මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන পেইන්ටින් වලට මෙයාට තියෙන ඩිග්‍රී එකක්. ඒ ඩිග්‍රී එකෙන් තමයි මෙයා পেইන්ටින් වලට ආවේ. එතකොට මේ වගේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ආරංචියක් තිබ්බා. එයාගෙන් මට ගන්න බැරි වුණා කොලේ. මොකද මම එයාත් එක මේ තවදුරටත් සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරාට මේ මේකොල්ලේ විතරයි මට අයියේ මට හම්බුනේ මෙච්චරයි කියලා කිව්ව හින්දා ඒක මම විශේෂයෙන් දැනුවත් කරන්න හිටියා. දැන් අපි බලමු දැන් මේගොල්ලෝ දැන් මේ සර්ටිෆිකේට් E73 ගහනවා කියලා මම හිතන්නේ পেইන්ටින් වලට කවුරුත් කතා කරේ නැහැ ලංකාවේ. මොකද මේ සර්ටිෆිකේට් කිසිවක් නැහැ මේකේ. পেইන්ටින් වල සර්ටිෆිකේට් එකක් නැහැ දැනට. ඊට පස්සේ මොකද වෙල්ඩින් වලට සර්ටිෆිකේට් තියෙනවා. পেইන්ටින් වලට දැනට කොරියාවේ මේ සොම්බක්තෝ ජන් කියන්නේ නැව් পেইන්ටින් වලට දැනට සර්ටිෆිකට් එකක් අපි හොයාගෙන යනවා නමුත් එකක් තියෙනවා කියලා දැනගත් තියෙනවා ඒක ගත්තායි නැහැ මම දන්න තරම් ඒක කොරියන් එකක් නැත්තම් පේන්ටින් වලට තියෙන සර්ටිෆිකට් ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ඒවා නේස් කියලා සර්ටිෆිකට් එකක් තියෙනවා තව මට මතක නැහැ තව එක සර්ටිෆිකට් එක නමක් තියෙනවා ඒක තමයි පේන්ටින් වල ඔය ඕගොල්ලෝ <coughs> දන්නවා මේ පේන්ට් කරන අය ඉන්ස්පෙක්ෂන් එනවා ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන අයට ඒ සර්ටිෆිකට් එක තියෙනවා එකක් නේස් අනිත් එක මට හරියට මතක නැහැ එක සර්ටිෆිකට් එකක් තව තියෙනවා ඒ වගේ ඒක ඉන්ටර්නේෂනලි පිළිගත් එකක් ඒකට තමයි ඔය ඔක්කොම මේ කරන අය එන්නේ බලන්න බලන්න එන අය ඉන්ස්පෙක්ෂන් වලට එන්නේ QM එතකොට QM ලක් කරලා තියෙනවා quality maintains කරන අය ඊළඟට එනවා මේක කියලා එකක් එනවා ඒ කියන්නේ painting company වලින් එනවා ඔයාලා දන්නවා දන්න අය මේ කියන අය දන්නවා අපි කරපු ඉඳ අපිත් එක හිටපු අය අපි දන්නා ඒක ඊට පස්සේ මේ මේන් එතකොට නැව් company හදන කෙනෙක් කෙනෙක් එවනවා සොන්ජු එයාත් දන්නවා ඒ කියන්නේ යාගෙන්නේ නැව් නැව් හදන පැත්තේ part එකෙන් එහෙම එන්ජින් එක තුල තමයි මම නමක් චෙක් කරන්නේ පේන්ටින් පැත්ත. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ සර්ටිෆිකේට් එක මම දැන් ආවේ නේස් එකයි. එහෙම ඒව නැති ඉඳ මම හිතන්නේ පේන්ටින් වලට ලංකාවේ E73 try කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පේන්ටින් වලට මම සුසු කාන් ටික කියන්නම්. ඔගොල්ලෝ ලංකාවේ අයට උදව්වක් වෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ කතා කරලා කියන්න නැත්නම් මේ ඔය group වල දානවා මම දන්නවා ගොඩක් අය අපිට group වලින් කතා කරනවා ධම්මයි මේක දාන තිබ්බයි කියලා. පේන්ටින් පැත්තේ ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන එක අනිවාර්යයි. මේක තියෙන විදිහට ඩිග්‍රී එක තියෙන්න ඕනේ ෆීල්ඩ් එකක් කියනවා ඒගොල්ලෝ. මේ මේ ෆිල් සල් තියෙනවනම් ඩිග්‍රීස් කෙමිස්ට්‍රී කෙමිකල් ඉංජිනීරින් මට මම හිමීට කියන්නම් මොකද ඕනි අයට ඕනි වෙයි මොකද මේ ඩිග්‍රීස් වලට තියෙන අයට සාමාන්‍යයෙන් මේ මේකට එන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ ආපු එක්කෙනෙක් තමයි මම පෙන්නුවේ. ඩිග්‍රීස් තියෙන එක්කෙනෙක්. මේ ඩිග්‍රී එකක් මෙයා ගාව තියෙන්න ඕනි. මේ තියෙන කියන එක කියන්නේ. ඒක හින්දා මෙයා හදාගෙන ඉල්ල කියලා තියෙනවා. මේ මේක තියෙන හින්දා මම කතා කරන්නේ. මේක නැත්තම් මට මේක කතා කරන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ ක්වොලිෆිකේෂන් ඒගොල්ලෝ කියනවා කෙමිස්ට්‍රී මම මේක මීට කියන්න අර උනට උදව්වක් වෙයි කියලා chemical engineering material engineering shipbuilding engineering architectural engineering automotive engineering mechanical engineering මේ මේ මේ ඩිග්‍රීස් තියෙන ඇයට හය පලවිශි පේටිං රිලට මේජස් කියන මේ මේ මේජස් කරින් ඩිග්‍රී කරපු අය බැස්ල බැස්ල ඩිග්‍රි කරපු අයට තමයි චාන්සක මං හිතන මේ කෙන ඉල්ල තියෙන ඩිග්‍රී දෝනි හැබ එක්ස්පීරියන්ස් ්‍රීඩක එක ප්‍රොෆෙෂනල් බ්‍රච්ල ෆයිවිය ඕමෝ කියලා තියෙනවා බැචලර් ඕමෝ කියනවා 1 year මෝ කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වැඩි හරි අවුරුදු පහකට වැඩි. එතකොට රිලේටඩ් ෆීල්ඩ් එක ඒගොල්ලෝ මේක ෂිප් පේන්ටින් උත් තියෙනවා. ෂිප් පේන්ටින් මම දන්නේ ලංකාවේ ඩිග්‍රී එකක් නැහැ. ෂිප් බිල්ඩින් ඉන්ජිනියරින් වලට ඩිග්‍රී එකක් නැහැ. හැබැයි ආර්කිටෙක්චරල් ඉන්ජිනියරින් ඔය පැත්තෙන් යන අය ඒගොල්ලෝ බලනවායි කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ සුදුසුකම්. හැබැයි මේ කියපෙච්ච කෙනා එහෙම බලලා අපිට. ඒක නිසා මේ මෙයා ගැන මම විස්තර ගොඩක් දන්නේ නැහැ. මට මේක හම්බුනේ මේක පුකර ගන්න විතරක් මට ඕනේ. ඉතින් හින්දා මම ඔයාලත් එකක් ඒක පේන්ටික් පැත්ත එකයි මේ ට්‍රයි නොකරන්නේ හැබැයි ට්‍රයි කරන්න පුළුවන්යට මේ බිගරිසල්ට ඉන්න අය මේකට කොරියාවට ඇවිල්ලා පේන්ටින් චොබ් එකක් මැවල කරයිද කියලා හිතාගෙන මම දන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ මැවිල්ලා තියෙන මොකද එච්චරම අමාරු ගත්තට දැන් ලංකාව පත් වෙලා ඒ කියන්නේ අහනවා මේ ඉන්ජිනියර්ස් අපිට කතා කරලා අහන ඉන්නේ මොකට හරි ගමන් නැහැ කියනවා එහෙම කියලා හැම ඇත්තමයි මේ කියන්නේ ඉතින් ඒක එකක් එකක් මම මේ අනිත් පාර්ට් එක මේක ඇහුවා දැන් E73 වලට තව පාර්ට් එකක් වෙලා තිබ්බා ඉලෙක්ට්‍රික් මේ පැත්තත් කවුරු කතා කරේ නැහැ දැනට කතා කරපුවා මම හිතන්නේ අඳුන්වලා දුන්නා මට මේ ડોකියුමන්ට් කියලා මම පොඩ්ඩක් කියන්න මොකද මේක නොකිය යන්න බැරි හින්දා සමහර දේවල් වලදී අපි මේ මොකද අපිට තරහකාරයෝ නැහැ කොරියාවේ කෙනෙක්වත් දැනට අපිට ඒක තරහ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි කිසි දෙයක් කළලත් නැහැ අපිට අපි ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වලට හරස් කපලත් නැහැ අද වෙනම කිසිම කෙනෙක් අපිට තරහ වෙලා නැහැ තරහ වෙන හේතුව හදලත් නැහැ ඒගොල්ලන්ට ඉතින් එයාලත් එක්ක අපි සමහරක් කටයුතු කතා කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ආපුවාම මුලින් මුලින් ඉතින් අපි කතා බහ කරනවා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි අපි මේ මේ ප්‍රේමලාල් මහත්මයා. එතකොට සමහරක් අය හිතනවා අපි මේ ප්‍රේමලාල් මහත්මයත් එක්ක මේ පෞද්ගලිකව ලොකු සම්බන්ධකම් තියෙන එහෙම එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනෙද නැහැ කියලා කියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක ඔයගලන්ට කියන්න දෙයක්වත් නෙමෙයි. හැබැයි මේ මේ සරතුරු වලදී අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරනවා. මොකද අපිට ඒගොල්ලන්ට එක්ක එහෙම ගන්න හැබැයි සමහරක් අය පොඩි පරිසර පොඩි සුළු පිරිසක් මේ අර අමුතු එකක් කියන්නේ ඔය රතු අලියා හරි අර කොළ අලියා එහෙම කියන්නේ මේ නිල් අලියා එහෙම එහෙම කියන වගේ එකක් ඒක කියන්නේ නැහැ මම ඉස්සර නැති නිසා සවුන්ඩ් පැහැදිලි නැහැ කියලා. ඔව් සවුන්ඩ් පැහැදිලි නැහැ කියලා කියනවා එහෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ මම මොකද දෙකක් පාවිච්චි කර pages live දෙන්නේ මේක අපිට දෙන්න ඕන නිසා ඊළඟට චොංගී ෆීල්ඩ් එක මේ මේ තොරතුරු ගන්න නම් මට පොඩි උදව්වක් මේ ලැබුණා මේ ප්‍රේමලාල් මහත්මයාගේ ප්‍රේමලාල් මහත්මයාගෙන් පොඩි උදව්වක් ලැබුණා මට මේ බොරු කියන්නේ ඒක කියන්න ඕනේ ඒ ඩොකිමෙන්ටික ම පැහදිලි කරන්න මොකද නැව් ගැන හරි තොජන් ගැන හරි පේන්ටිං ගැන හරි සම් පොඩි හරි අවබෝධයක් අපිට තියෙන නිසා මේ එතුමා අපිට මේක ලැබෙන හලස්සලා මේ ගැන පැහැදිලි කරගන්න උදව් කරා ඊට පස්සේ මේ මේ ඩොකිමෙන්ට්වල දැන් ඊළඟට සොංගි විදුලිය පැත්තෙන් A73 දෙනවා ඒක announce of the industrial system skill technician in electrical equipment in shipbuilding shipbuilding වල electric equipment පැත්ත ඒ ගැන සම් මේකක් තියෙනවා මට ඉංග්‍රීසි එක තියෙන ඉඳ පහසුයි මේක පැහැදිලි කරන්න කොරියන් එකට වඩා මොකද මේ වචන ඇවිල්ලා බරයි බර වචන අපිට කතා කරන්න තරම් මම ඉතින් අපි හැම එකම දන්නේ කියන දන්නවා කියන රූට් නැහැනේ සාමාන්‍ය වචන අපිට පුළුවන් වුණා මේ ගොඩක් වචන බරින්ද අපි ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක හොයාගත්තා මේකට එතකොට මේකෙත් කියන person with at least one year experience in relevant field with a bachelor's degree or higher related to type of job introduced කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩිග්‍රී එක එක තිබිලා බැච්ලර් එකක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රික් අයට try කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේක විශේෂයෙන් ඩිග්‍රී මේජර් සඳහන් කරලා නැහැ. එතකොට මේක 1 year experience එකක් තියෙනවා relevant field එකෙන් පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට නැව්වලට ඉලෙක්ට්‍රික් ෆිල් ඉලෙක්ට්‍රික් කිව්වම නැව්වලක් වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ඒකට සමාන දේවල් කරපු අයට සමහර ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේවට මේක අපිට කතා කරන්න එපා මේ මේ ඔක්කොටම අපි <laughs> මේ මේක ඇප්ලයි කරලා දෙන්නේ නැහැ පුළුවන් අයට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් කියලා අවශ්‍ය නම් අපි උත්සාහ කරන්නම් මේ ඩිග්‍රීස් වල ඉන්නවනම් ඒ අයට විතරයි නේද මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියර් ඉන්ජිනියරින් වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ මේක මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඉතින් ඩීටේල් කතා කරේ නෑ ගොඩක් අය කතා කරලා ගියා මේ වගේ වට ගන්න බෑ මේ වගේ වට ගන්න බෑ කියලා කියලා ගියා නමුත් මේ හරියටම ඩීටේල් කරන කතා කරන්න හිතුනේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ දැන් ඔය වීස ගන්න ඔය වීස හදන්න දැන් සල්ලි ගත්ත අය හරි ඇත්තට මේ මේ ප්‍රොසෙස් එක කරන අය අපි මේක කරාට පස්සේ ඒගොල්ලොත් දැනුවත් ඒගොල්ලෝ දන්න ටික කියන්නේ නැති ටිකත් අපි කියනවා දැන් ඒක අපි එහෙම මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන සේවයක් විදිහට මේක කියලා දෙන්න මේ මේ වලට දැන් සල්ලි දීපු අය බලන්න තමන්ට මේවා තිබිලාද ගියේ කියලා ඒවට ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රිකල් පැත්තෙත් මේ ඩොකියුමන්ට්ස් කැමති අයට අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද අපිත් මේක ගත්ත නිසා අපි ගාව විතරක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ටත් දෙන්න ඒ ෆීල්ඩ් වලින් මේ කොරියාවට ඉන්ඩෝනියාවට ඔන්න අපි chance එකක් අරන් මේ chance එකක් මේ තියෙනවා. කම්පැනි සම්බන්ධ කරන දේවල් සම්බන්ධ කම්පැනි මට සම්බන්ධ වෙයි ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්ත නම් මට සම්බන්ධයක් දැනට හොයාගන්න පුළුවන් මේ සමහර විට සම්බන්ධ කරලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මම උදව්වක් විදිහට හැබැයි කෝල් කරමින් මම නැතුව මේ මැසේජ් කරනවා හොඳයි. ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා තිබ්බා ඒවට සම්බන්ධ කරන් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි බලුවා දැන් වෙල්ඩින් පැත්ත. මොකද ඒක අන්තිමටම මම තියාගත්තා. මොකද මාතෘකාව වෙල්ඩින්නේ. හැබැයි මේවට තියෙනවා අනිත් ඒවාට තියෙනවා. එතකොට අපි මේක හොයලා බැලුවා. පේන්ටින් පැත්තට දැනට උස්බෙකිස්තාන් වලින් දැන් මේ අපි ඉන්න තැනත් කම්පැනි එකක් තියෙනවා නෑ ඒකෙත් 80 දෙනෙක් ආවා. වියට්නාම් අය දැනට එන එන ගමන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙල්ඩින් නෙමෙයි පේන්ටින්. වෙල්ඩින් ආපු අය ගැන සඳහනක් මට දැන් හොයාගන්න බෑ. සමහර විට මේක දන්නේ නැහැ ඇති වෙල්ඩින් වලට ආපු අය. නේද? ඊළඟට මේ යොන් ජොබ් පැත්තට යන්න දැනට ඇවිල්ලා තියෙන පේන්ටින් ගොඩක් නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ඩිග්‍රී එකක් හදාගෙන හරි උස්බෙකිස්තාන් අයගේ කතා තියෙනවා. ඉතින් ওই මුස්ලිම් රටවල වල කතාමයි කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මුස්ලිම් අය මේක අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන් රටවල ලංකාවේ නම් ඩිග්‍රී එකක් හදන්න බෑ. හදන ඇති නමුත් අතිශර පොඩි පොල් ප්‍රමාණයක් එහෙම කරා එක හරි අමාර් ප්‍රසෙස් හැක්නේ ඩිග්‍රිය කදල මෙහෙන් චෙක් වෙනවා එම්බසින් චෙක් වෙනවා චෙක්වෙන් නැතුවාවොත් එහෙම අය තින්නවා මන් දන්න අය තින්නවා ඩිග්‍රි නෙමේ සාමාන්‍ය ඒ ලෙවල් කරපු හදපු හදපු අය අපි දන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් සල්ලි වලට සමහරක් අය සමහර දේවල් කරනවා පාස්පෝර්ට් හදනවා ඒක ඒ ගැන මම නැහැ කියන්න යන්නේ මොකද අපි දැන් ගොඩක් පරිසං කරන නැහැ කියනකොට ඊ කොරියාවෙන් වීසා දෙනවා C3 C39 ආපු කෙනෙක් මට ඊපෙර කතා කරා ෆැමිලි එකම C39 ආවිල්ලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කවුද හැදුවේ කියලා අහුවම ලංකාවෙන් හදලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමයි හදලා තියෙනවා ඉතින්. අපි නෑ කියන්න බෑ එතකොට. අපිට කියන්න බෑ නෑ කියලා. අපි කියනවා එහෙමයි ඉන්න පුළුවන්. දැන් කියන්නේ නෑ කියලා. ඉස්සර නම් කිව්වා ආ එහෙම අමාරුයි ටිකක් හරි කියලා. නමුත් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න ඉන්හින්ද අපි කියන නැහැ කියන්නේ යන්නේ නෑ ගොඩක් ඒවා. බැරි නෑ පුළුවන් නම් උත්සාහ කරලා බලන්න කොහොම හරි එන්න නම් ඕනේ. කොරමෑර වැඩ කරන්න මොකද මේ එන නෙමෙයි ડોක්ටර්ස්ලා නෙමෙයි මේ රෝගීන් පරීක්ෂා කරන්න ඉන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. එකන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් එන්ඩති යොම් ජොබ් ගැන කතා කරන්න යොම් ජොබ් එක නොක්කොම දාලා ඉන්න සල්ලි දීපුවයි බලන්න ඇති සමහර විට ඒගොල්ලෝ බලයි ඉස්සරහට යොම් ජොබ් යොම් ජොබ් පැත්ත බැලුවාම මේ යොම් ජොබ් තියෙනවා දැන් FCAW GTAW කියලා යොම් ජොබ් බිල්ඩින් ෆීල්ඩ් දෙකකට තමයි මේගොල්ලෝ ගන්නේ ඊළඟට FCAW ගැන සඳහනක් තියෙනවා එහෙම ගිහිල්ලා පල්හැට යනකොට තියෙනවා මේ මම ගොඩාක්ම මේකේ ප්‍රශ්නය වුණේ මේ සර්ටිෆිකට් ගැන ඒ කියන්නේ මොන සර්ටිෆිකට් එකක් තිබ්බොත්ද මේ එන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවෙන් කරන්න හදන්නේ සර්ටිෆිකට් එකක් මං ගාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් කියපින්ද මම ඩීටේල් මම කතා කරන්නේ ඩීටේල් කියලා මං කිව්වනේ. ඩීටේල් මං හොයාගත්තා. මෙතන තියෙන සර්ටිෆිකට් එක මම මේක පෙන්වන්න වැඩි උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දන්න එකපාරක් බලලා පෙන්වලා ගන්න. මේ මේ සර්ටිෆිකට් එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ හැදුවේ. මේ වෙල්ඩ සටිපිකට් එක මෙන්න මේ සටිපිකට්ලින් තම එවීකීවුද හොම කෙක ගුත්තිවා මේක ඇවිල්ල ම ආයතන නම කියන්නේ වෙල්ඩින් පසෙඩෙක් ස්පේසිපිකේෂන් එක මේකෙත් මේ වගේ සටිපිකට් එකක් පිළිගරගෙන තියෙනවා මේ සිටිපිකට් එක මේ ගත්තමට එව්ව මේක පෙන්න්න කියලා මේ මේකට යා කියලා ගිහිල්ල තිබුණා මේක ඉන්ටර්වකට එතවට ඒගොලන්ගෙන් ඉන්ටව් කරපුය දැන් මන් දන්න තරමින් දැනට පත්ති තමයි මේ ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා කිරාන් කම්ජන්ට කිරාන් කම්ජන් කියන්නේ කොරියාවෙන් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා 60 දෙනෙක් එකතු කරලා ඒ 60 දෙනාට තියෙනවා ටෙස්ට් එකක්. ඒ ටෙස්ට් එකේ තමයි අර මම දන්නේ මට අහපුවාම කිව්වේ මේක මේ එක්ස්රේ එකකින් බලන්නේ එක්ස්රේ එකේ වෙල්ඩින් එක බැලුවොත් හරියටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඕක යද්දි මට සමහරකට කතා කරනවා ඉන්දුනීසියෙන් අය ඔය සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දන්නවා. නමුත් ඉන්දුනීසියෙන් ගොඩක් අයට තාම ආවිල්ලා නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් ආවිල්ලා නැහැ කියලා කියන සමහරක් විට අපිට දැන් ඒකත් කියන්න බෑ. මම තේින් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඇවිල නෑ කියලා කිව්වොත් කවුරුහරි තියලා කිව්වොත් ඒක ලඩක් නේ. ඒකින්ද සර්ටිෆිකට් වලට දැම්ට අපි මෙන්න මේවා තමයි සර්ටිෆිකට්. ඇමරිකන් වෙල්ඩින් ඇසෝසියේෂන් එකෙන් AWS කියලා සර්ටිෆිකට් එකක්. මේගොල්ලෝ පිළිගන්න සර්ටිෆිකට් එක මේ මම කියන්නේ. මේක ලංකාවේ සර්ටිෆිකට් තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. AWS එක එතකොටසේ ASME කියන සර්ටිෆිකට් එක American Society of Mechanical Engineers ඒකෙන් දෙන එක ඊළඟට ISO එක International Organization for Standardization කියන එක ඉරස ඊන් සටිපිකට් එක යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩ් එක ඊළඟට නෝවේජීන ජර්මන් ක්ලසිපිකේෂන් එක ඔය ටික තමයි දැනට මේ මෙයාලා මේ සටිපිකට් දිහට අඳුරගෙනති මේක මං කියෝගෙන මංක පා මේක දැන මේක එන්න කලින් මං පොඩ්ඩක් කියෝගත්තා මේ මොකද්ද කියලා බලන්න යා එක පාරක් බලන්න ඕනේ ඉන්න කලින් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම මේක අධ්‍යයනය කරා මේ සටිපිකට් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ අප්‍රෝ එක හම්බ වෙනවා එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේ සටිපිකට් ලංකාවේ තියෙනවා මේ කියපු ස්ටෑන්ඩඩ්. එතකොට ඒවා මේ නැත්තම් ඒ වෙනුවට හදන එක මේගොල්ලෝ පිළිගනියි. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ කිරියම් කොම්පැනි එකට කට්ටිය ලෑස්ති කරයි කියලා කියනවනේ. එතකොට මේගොල්ලෝ ගොඩක් අය මම දන්නා ඉන්නවා. කොරියාවේ HRD එකෙන් දාපු සර්ටිෆිකට් තිබුණා මේ වෙල්ඩින් ට්‍රේනින් දීපුවා. පොඩි ඒවා. ඒකේ ගොඩක් දුරට ගියේ නෑ. එක්ස්රේ එකකින් බලලා එහෙම කරන්න ඕන නම් කියන මට්ටමට ආපු ඒවා නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ම ඉන්ටර්වියු එක ත්‍රූ වෙලා තිබ්බා. ඉන්ටර්වියු පාස් වෙලා එයාලත් මේ එන්ඩ හදල තිබුණා මේ දාලා තියෙනවා ඒකොල්ලුන්ගේ තෝරගෙන තියෙනවා දැන් හැට දෙනෙක්ද සීයක්ද හොගන්ද තැන් දෙක තුනක එක කතා කියනවා දැන් ලෑස්තිලා ඉන්නවා කියලා කොරියන් කොමිෂන් කරන්නේ කොරියාවෙන් එක්කින එනකම් එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙල්ඩින් වලට සුදුසු වෙන ඒ සර්ටිෆිකට් ඒගොල්ලෝ හැදුව හැදුවද හදලා තියෙනවද ඒ සල්ලි ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගෙන්ද අපි දන්නේ ඔගොල්ලෝ දැන් දීපු අය දන්නවනේ මං කියපු මේ මේවා තමයි ඔරිජිනල් එතකොට අපි පොඩි අවිශ්වාසකින් ඉන්නවා සීනි බදු වංචාව වගේ එකක්ද කියලා. හැබැයි සල්ලි දෙන්න නම් ඉතින් ඉස්සර වෙන්න ඕනේ නෑ ඒකට. මොකද කොහොමවත් ගන්නව ගන්න. දැන් වෙල්ඩින් කම්පැනි එකට වෙල්ඩින් කරන්න අය නෑ. මම දන්න මල්ලි කෙනෙක් ඉන්න කම්පැනි එක යා ග්‍රයින්ඩින් කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට වෙල්ඩින් කරන්න කවුරුත් නෑ. පරණ ඒ කියන්නේ විශ්‍රාම ගියපු අය දැන් ඇවිල්ලා වෙල්ඩින් කරන්නේ. ඒගොල්ලොම ගෙන්නගෙන. හැබැයි ආධාරද තියෙනවා. සුදුසුකම් හදාගෙන තියෙනවද නැද්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ආරෝගය කියන සටිපිකට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් KOR හරි ROK හරි දෙපැත්තම උකට public of Korea. ඔව්. ඒ සර්ටිෆිකට් එක පිළිගන්නවා වෙල්ඩින් වලට. ඒ එකක් කොරියාවේ එක සර්ටිෆිකට් එකක් මේක කියලා තියෙන වෙල්ඩින් එකක් පිළිගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ සර්ටිෆිකට් එකවත් අරගෙනද දැන් අර සූදානම් වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඕක තමයි හරි ටික. වැඩි විස්තර ඕන නම් මේ කොළ ඒ අයට මට මේ ෆොටෝස් ගහලා වන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ෆීල්ඩ් එකෙන්. මේකම නෙමෙයි. ඒ තමන්ට ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මැසේජ් එකක් WhatsApp කරලා දාන්න අපේ page එක හරහා හරි my handle cafe එකට හරි මේ කොළ ඒගොල්ලන්ට එවන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔරිජිනල් එක හම්බෙච්ච පොලිසි. මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඉෂු කරපු ටික ඊට අමතර අපි තවම හරි කියන්න තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඔබ ඒ සර්ටිෆිකේට් ගැන කියනවා නම් ඒ දැන් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනි කාරණාව ඒ සර්ටිෆිකේට් මොනවද කියන එක තම විතරයි නේද? තමන්ට ඒක ඒකයි කතාවේදී චගිර්ජන් එක අරන් අවුරුදු 2 years. අපිට පුදුමයි චගිර්ජන් එක අද ගත්තා නම් එයාට 2 years experience හදුවේ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත කෙනෙක්ට 2 years experience තියෙන්න පුළුවන්. අප අච්චර ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉඳීද කියලා තමයි මම උතනදී සැක කරේ. එතකොට කියොන්යොක් ඊනියන් කියලා කියනවා. එතකොට කියොන්යොක් ඊනියන් කියලා කිව්වම මේ ඔයගලන්ට experience 2 years තියෙනවා. over 2 years කියලා තමයි කියලා කිව්වේ. එතකොට over 2 years කියන්නේ ඉතින් දෙක අවුරුදු දෙකකට වඩා කියන එක. එතකොට අපි දැන් my hunger cafe එක හරහා අපි යොන්ජොක් වැඩසටහනක් කරන්න ඒක කියන්න කලින් මේ පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න මේ මේකේ කියනවා මේ එක තැනක දැන් ඕක අපි දැන් මෙහි ඉන්න මම කියවනේ අපි කීප දෙනෙක් සාකච්ඡා කරනවා කියලා මොන හරි එකක් ආවම කෝල් කරලා අහනවා මේක ඇත්තද මෙහෙම එකක් වෙනවද මොකද කරන්නේ එහෙම කියලා එහෙමත් අහනවා අපිත් කියනවා එහෙම අපි කතා වෙනවා එතකොට අපිට දැනගන්න හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි මේ දැනගන්න හම්බෙච්ච එක මේකේ තියෙනවා දැන් ඒ කියපු එක ඒජන්සි දෙකක් රටවල් දෙකේ තියෙන්න ඕනි ඒජන්සි දෙක රෙජිස්ටර් වෙලා අවුරුද්දක් හරි අවුරුදයක් හරි යන්න ඕනි ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා මේකේ හොඳටම පැහැදිලිවම තැන් දෙකක කියනවා මේ ඒ දෙගොල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක් හරි වැරදි සර්ටිෆිකට් හොර ඒවා හදලා හදලා එව්වොත් කොරියාවට ඇවිල්ලා අහු වුණොත් ඒ ඒජන්සිත් කැන්සල් කරනවා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඒජන්සි කැන්සල් කරන්න බෑ කොරියාවේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ආයෙ ගන්න එකක් දැන් කවුරුත් එහෙමත් මේක පැහැදිලිව තුන් අටාන විතර කියලා දෙනවා ඉතින් පරිස්සම්ෙන්ද ඒගොල්ලන්ටත් යන්න වෙනවා කියලා තියෙනවා ඒකේ පැහැදිලිව මේ වර්ක් එකටත් ආපහු මේ ඩිකෝඩ් ඩිකෝඩ් කරනවා කියලා තියෙනවා ඒක නිසා ඒක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි වෙන්න මොකද ඔය එන අය එන්නේ මෙහි තියෙනවා නැව් හදන සංගමයේ නැව් හදන්නන්ගේ සංගමය. ඒගොල්ලෝ තමයි ඔය මේ මේ මේවා ටික දෙන්නේ රැකියා බව. ඒ කම්පැනි වලට ඒගොල්ලෝ අතර සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඒ ඒකත් එක තමයි මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ. එතකොට මෙහි ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒජන්ට් අතරින් අතර ගන්න දෙනවා වෙනවා අරගොල්ලෝ මේ ජොබ්ස් දෙනවා. එතකොට මේ ජොබ් එකට මේගොල්ලෝ ගන්නවා. එහෙම තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කම්පැනි වලින් කතා කරන්නේ අර නැව හදන්නන්ගේ සංගමය. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හෙප් එක. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්න ඕනේ දැන් කියන්න. ඔය ඒකට දැන් අර යොන්ජෝ කතාව ගැන කතා කරේ අපි දැන් අර අපි හිතුවා ඔයගලන්ට සුදුසුකම්ම හදාගන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඔය අර ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වනේ මේ මෙහි ඉන්න අයට යන්න වෙනවනේ. ඔව් ඔව්. අපි කල්පනා කරන දෙයක් තමයි අර අය අර සීනි බදුවන් තරව වගේ ඒක මේ සොරි මෙහෙම කියන රාජ රාජ්‍ය කතාවක් නෙමෙයි. සීසි පදුවංචාව වගේ වේලස්සන දැනගෙන මොකද ලබන අවුරුදු තුන්වෙනි මාසෙ මම කිව්වානේ දැන් මම තව එකක් කියන්න ඉන්න පොඩි කතාවක් අපි ඉස්සපස්සේ කියමු එක ලබන අවුරුද්දේ තුන්වෙනි මාසේ හදන වීසා ප්‍රතිපත්තිය දැනගෙන ඒකට සූදානම් වෙනවද කියලා අපිට පොඩි මේකක් තියෙනවා. සැකයක් දැන් අනුමාන කරලා එහෙම වෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට හිතෙනවා අනාගතයේදී මේගොල්ලන්ගේ රැකියා හදන්න අර චාගිර්ජන් ටික මෙහෙන්වත් අරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ දැන් පොදුරි සඳහන් කරන්න යන්නේ. ඒක මෙහෙන් ගන්න පුළුවන් නම් හරි මෙහෙන් හරි හදලා යවන්න. ලංකාවේ තියෙන සුදුකම් නැත්තම්. IS එකක් නැත්නම් ඒක. ඔව් මොකද දැන් නැව් කර්මාන්තවලට සේවකයේ අඩුව හිඟය අවුරුදු 5කට 6කට තියනවලු. ඒ සේවක හිඟය කියන්නේ මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩ ඇවිල්ලා තියනවලු අවුරුදු 5කට 6කට. ඉතින් ওই පහම අයින් නවතින්නේ නැහැ දැන් නැව් කර්මාන්ත ශාලාවල තිබ්බ වැඩ ඇත්තටම චීනේ අරගෙන ගියා. ගොඩක් චීනේ අරගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ කෝටා. ඉතින් චීනේ අරගෙන ගියාට පස්සේ ඔව් චීනේදී නැවක් කැඩුනා. චීනේ චීනේ හදපු නැවක් මොකක් හරි ඔස්ට්‍රේලියාවේ. කන්ටේනර් නැව ඔස්ට්‍රේලියාවේ නෝනේ. ඒක බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් නෝ බ්‍රේක් ඩවුන් එක හොයාගන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් චීනේ කොච්චර දුර්වලයිද කියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ බ්‍රේක් ඩවුන් එක කොහොමද මොකද උනේ කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා අර චීනේ අඩුවට ලාභයට හැදුවා වගේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ගැන තිබ්බ විශ්වාසය කඩ වුණා. කොරියාවේ ඒ වැඩ හොඳයි. ගාන කොච්චර වැඩි වුණා. ගණන් වැඩි ගොඩක් තැන්වල ලාභ බඩුවේ හිටා හිලක් කියලා කියනවා නේද? ඉතින් ලාභ බඩුවේ හිලා ගණන් වැඩි <laughs> තැන්වල මේ එහෙම නැහැ කියලා හිතලා නැවත වතාවක් අර කොරියාව කොහොමත් නැව කර්මාන්තයේ ඉදිරියේ හිටපු අය විදියට ඒගොල්ලන්ට නැවත වතාවක් ඒ ඕඩර්ස් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී මම හිතනවා අවුරුදු 5ක කාල සීමාවකට ඒගොල්ලන්ට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේ නැව කර්මාන්තය යෙදෙන අයට. ඉතින් අනාගතයේදී එතනින් නවතන එකක් නැහැ. ඒක තවදුරටත් වැඩි වෙයි. නමුත් දැන් කොරියාවේ තියෙන ශ්‍රම හිඟය නිසා කොරියාව තුල ශ්‍රමිකයින් හුඟයක් තියෙනවා කොරියාවේ වැඩ කරන අය අඩුයි වයසක අය වැඩි තරුණ පරම්පරාව අඩුයි ඉන්න තරුණ පරම්පරාවේ අධ්‍යාපන මට්ටම උසස් ඒ අය ඕගලන් වගේ කරන මේ යොන්ජොබ් වැඩ වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පොඩි පොඩි වැඩවලට ලේබර් වැඩවලට ඒ දෙන් වැඩවලට කැමති නැහැ. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ නැහැ ඒ වගේ වැඩවලට. ඉතින් එතකොට ඉන්න තරුණ පරම්පරාව ගොඩක් වෙලාට පිටරට යන සම්භාවිතාවයකුත් තියෙනවා කොරියාවේ. ඉතින් එහෙම තත්වයක් තියෙන නිසා ඉදිරියේදී ඕගොල්ලන් වගේ අයට chance එක වැඩි වෙයි. ඉතින් අපේ අය එහෙනම් කරන්නේ මොකක්ද? මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්න කාලෙදී මිරි මිරි චුම්බි හදාගන්න. මිරි මිරි චුම්බි හදා කියලා කියන්නේ අපි කලින් කලින් ඉඳලා මේකට සූදානම් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී කොරියාවේ මෙහෙම ශ්‍රමණින්දයක් තියෙනවා නම් අපි මේකට කොහොම විසඳගන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ කොරියාව තුල. කොරියාව තුල එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට සබ්ජෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න හොඳටම හැකියාව තියෙනවානේ මේ කොරියාව තුල පිළිගන්න සබ්ජෙක්ෂන් එකක් නේද? ඒක ගන්න ඕගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට අපි මේ අවස්ථාව උදා කරලා දීලා තියෙනවා මයන්තු කැෆේ. ඉතින් මේ විදිහට සබ්ජෙක්ෂන් එකක් ලබා ගන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒ චාගයකින් එක අරගෙන ගිහලා ඔයගලන්ට මේ ඊනියම් අවුරුදු දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අවශ්‍ය නම් මේ අවශ්‍යයි කියන එක සමහර විට ඒ වගේ නීති නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා ඉස්සරහදී. ඒක ගැන මට කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉස්සරහද නීති කියන ගොඩක් වැඩ වෙනස් වෙනවා. දැන් ළමන අවුරුද්දේ මගේ මාර්තු වෙද්දී තුන්වෙනි මාසෙ වෙද්දී අලුත් වෙන්නට අවුරුදු පහකට සැරයක් වෙනස් වෙන නීතිය අලුත් වෙනවා. ඒ ජොන්ස් එක වෙනස් වෙනවා. වේගුකින් ජොන්ස් එකේ. ඉතින් වේගුකින් ජොන්ස් එකේ වෙනස් වෙන නිසා එතනදී මොන වගේ දේවල් වෙයිද කියන දන්නේ නැහැ. E7 කියන කැටගරි එක ගොඩාක් ලේසි කරයිද දන්නේ නැහැ ඉතිරියේදී. ඉතින් ඒවා අපි දන්නේ නැහැ කියන්න යන විදිහට නම් එහෙම කරයි කියන්නත් බෑ. මොකද ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ අනිත් රටවල අයත් ඉන්නවනේ සේව දැන් කාම්බෝඩියා වගේ රටවල ඒගොල්ලන් ගොඩාක් අඩු ගානට වැඩ කරන සේවකයෝ ඕන තරම් ඉන්නවා මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ගොඩක් දැන් කම්පැනි වල අය කාම්බෝඩියා අයට ගොඩක් හරි කැමතියි. මොකද ඒගොල්ලන් අඩු ගානට දෙන ඕනම වැඩක් කරගෙන ඉන්න එහෙම ටයිප් එකේ මිනිස්සු. ඉතින් අපි අය චුට්ටක් විතර මේ අර තාර්කිකයි අපේ මිනිස්සු කම්පෙයා කරනවා අනිත් අයත් එක්කලා ආව ගමන් පඩි වැඩියෙන් ඉන්න. ওই වගේ ප්‍රශ්න නිසා අපේ අයට තියෙන මේ වගේ චුට්ටක් විතර අඩුයි කොරියාව. ඉතින් ඒක අපි වැඩි කරගන්න ඕනි වෙනවා. මොකද ලංකාවේ තත්ත්ව ගැනවත් හිතලා අඩුම තරමේ. මොකද ලංකාවේ දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් ලංකාවත් තවම අපිට ගොඩ එන්නට ටිකක් අමාරුයි තත්ත්වයක තියෙන. ඉතින් එහෙමනම් අපි පිටරටවල් වල ඇවිල්ලා කොහොම හරි සල්ලි හම්බ කරලා කොරියාව ගොඩ ගත්තා වගේ ලංකාවත් අපි ගොඩ දා ගන්න ඕනි කොහොම හරි. ඉතින් ලංකාව ගොඩ දා ගන්න නම් අපි වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ දැන් මාර්ගය තමයි ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ මේ වගේ මේ වගේ මාර්ග තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ වගේ හැකියාවන් තියෙනවා එහෙමනම් ඒ ගමන අපිත් එක්කලා යන්න ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා ඉස්සරහදී. අපි දැනුවත් කිරීම කරන්නම්. ඒතර යොන්ජබ්වලටත් යොන්ජබ් වචන එකක්. එහෙම නැත්නම් යොන්ජබ් ඔයගලන්ට මේ කියපු සර්ටිෆිකේට් ගන්න පුළුවන් විදිහට අධ්‍යාපන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දැන් මීට කලින් දීලා තිබ්බ ජෝසන් යොන්ජොබ් යොන්ජොබ් කොම් ඒ කොට්‍රා එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරන්නේ 600ක්. ඊට පස්සේ කොට්‍රා එක දීලා තිබ්බා මේ තොජන් කොම් වලට 300ක්. දැන් තොජන් කොම් එක නම් ගොඩක් මම හිතන්නේ මේ අනිත් රටවල් වලින් කව කරයි කියලා හිතනවා. යොන්ජොබ් 600ක් වැඩිනේ. ඒ ගොඩක් අඩු මේ ගන්න අමාරුයි කියලා හිතෙනවා මට. ඊට චොංගී වලටත් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඔය තුන තමයි කෝටා එකට මුලින්ම ඉල්ලලා තිබ්බේ 2002 අර අතරවෙනි මාස 19 දාලා තියෙන කෝටා එක. ඊට අමතරව දැන් කොරියාවේ රැකියා අවස්ථා ගොඩාක් හැදීගෙන යනවා මේ දැන් අපි හොයලා බැලුවා ටැක්සි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඊට පස්සේ බඩු ගෙනියන අය කියන්නේ ඔය අපි තෙක්පේ දාන්නේ තෙක්පේ කිසාලා ඊළඟට කෘෂිකාර්මයේ පැත්තට ගොඩක් රැකියා අවස්ථා ඉස්සරහට තියෙයි ඊළඟට අපි මියුම් මියුම් ශිල්ල මියුම් සැලුන් වලට අපි ඒ ගණිත <laughs> සැලුන් වලට හැබැයි සැලුන් වලට රැකියාස. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපි විතරක් නෙමෙයි. මේකේ බලන්නේ ඔක්කොම රටවල් වලින් ගියා වියට්නාම්. අයට පිලිපින් අයට එන්න පුළුවන්. ඒ රැකියාව වලට. ඊළඟට තව හොයන බේකරි වලට කට්ටිය. ඉතින් ওই රැකියාව අවස්ථා සම්පූර්ණ කරන්න ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනි කොරියාවට අවශ්‍ය වැඩිපුරම ඒගොල්ලෝ බලන දෙකක් තියෙනවා. තුනක්. මම නිකන් සාමාන්‍ය ඉදිරි කියන්න ඕගොල්ලෝ ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න. ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් හරි ෂෝර්. මොකද ඕනම රටක් උත්සාහ කරනවා මොළ ටික ගලව ගන්න. ඒක මොළ ටික තිබ්බොත් තමයි රට දියුණු වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් අපේ රටේ ඒක මම දන්නේ හිතිලාද කියලා මොකද අධ්‍යාපනයේදී මේ කරනවා ඒගොල්ලෝ දන්නවා නේ අපි කියන්න ඕනේ ඒවා. මම දේශපාලනේ කතා කරන්නේ නැහැ. මේ ඒගොල්ලෝ ගලවනවා මොළ ටික මෙහි රඳව ගන්න. ඒකින්ද තමයි F2 visa එක ආවේ. F2 visa එක පොඩ්ඩක් කියලා යන්න. F2 visa e එක අපි කිව්වනේ ප්‍රාදේශීයව දෙනවා කියලා ඒක දෙන්නේ කොරියාවේ ඩිග්‍රී ගත් එකින් අයට. ඒතකොට අපේ අය ඕක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරේ නැහැ. කොරියාවේ ඩිග්‍රී කරන් සොබ් එකක් ගොඩක් අයට නැති ඉන්න. මොකද CNI එක බැලුවා. ඒකේ අඩියක් තියනවාද කියලා බලන අවුරුද්ද. ඒ අවුරුද්දක සොබ් එකක් තියෙන ඩිග්‍රී එකක් තියෙන කෙනෙක් F2 visa එකේ ෂුවර් කරනවා කියලා කිව්වා ඒගොල්ලෝ. අවුරුදු 5ක් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කියන ප්‍රදේශයේ ඉතිවොත් F2 visa එකට මාරු කරලා දෙනවා. ගොඩක් E7 තමයි එහෙම උනොත් ඉන්නේ. E7 අය ඉක්ට වලට ඉක්මනට මාරු කරන්න තමයි ඒ කරේ. ඉතින් එයාට ඩිග්‍රී එකක් කොරියාවේ තියෙන්න ඕනේ. තියෙන කෙනෙක්ට ඔන්න E7 තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් ප්‍රාදේශීය වැඩ කරන විදිහට ගිහිල්ලා F2 එක ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රදේශයක දාලා දෙනවා. හැබැයි අවුරුදු පහක් ඒ ප්‍රදේශේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම මාරුලයක්. ඒතර ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් F2 එකෙන් පස්සේ F5 apply කරන්න. ඊට පස්සේ citizen එකට ඕන නම් එහෙම යන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් කියලා ගියේ ඉස්සරහට අපි මේ එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙන නිසා ඉස්සරහටත් අපි මේ වගේ එක එක ක්‍රම ගැන කියන්න මේ මේවම අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මාසයකට එකපාරක් තමයි නේද මේ අපි හම්බෙලා දාලා තියෙන්නේ. මාසයකට එකපාරක්. එතකොට අපිට ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීම කරන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. අර මම කරුණු තුන කියන්නම් ඩිග්‍රී එක බලනවා ඉගෙනීම தත්ත්වේ බලනවා දැන් ඉගෙනීම තත්ත්වේ පහුවෙච්ච අය කරන්න ඕනේ එහෙනම් චගිර්ජන් එකක් ගන්න ඕනේ මොකක් හරි. චියාව චගිර්ජන් එක හැමතිස්සෙම බැලුවා. මේ හැම එකේම ඒවා චගිර්ජන් කියනවා. ISO හරි ඉන්ටර්නැෂනල් සර්ටිෆිකට් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් හදාගෙන තියාගන්න. ඒක අපෙන් හදන්න ඕනේ අපි ගාවට එන්න කියලා නෙමෙයි මේ කිව්වේ නෑ කොහෙවත් එහෙම අපි. අපි කිව්වේ අපිත් ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය කරනවා. කැමති අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා තියෙන තැන් වලින් මොකක් හරි ගමන් නෑ. ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. අපි නෙමෙයි ගොඩ යන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝගෙන් හදාගන්න ඊළඟට ඒගොල්ලෝ චකික්ජන්ගෙන් අමතරව එක්ස්පීරියන්ස් දෙනවා. ඒ ටික බලනවා. ඊළඟ ලැන්ග්වේජ් එක. දැන් U7 e මේ 3 ප්‍රශ්නේ දැන් ළඟදී ආරංචිච්ච එක වියට්නාම් අය ඇවිල්ලා උදේට වැඩට එන්න කියලා කෝල් කරනකොට ෆෝන් එක කරා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. වියට්නාම් භාෂාව දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි පංජාන් කතා කරන්නේ. පංජාන් කතා කරලා ෆෝන් එක අන්සර් කරලා වැඩට එන්න බැරිද කියලා නැද්ද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහට. ඉතින් කොරියන් භාෂාව කොරියාවේ මේ සාමාන්‍ය පැලැන්තියට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ හැමෝටම. ඉතින් අරගොල්ලන්ට ඒක කතා කරගන්න බෑ අනිත් එක දොමන් කන්දා. අලුත් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා එහෙම වැඩ කරන්න ඔරොත්තු දෙන්න බෑ. ඇයි ඒගොල්ලෝ අර ට්‍රේනින් එක ගන්න තියෙන්නේ මේ නැව්වල නෙමෙයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න බෑ. දැන් මම ඕක කිව්වහම අපි ඉරිසියා කියලා කිව්වා. අපි ඉරිසියා නෙමෙයි මහත්තයෝ. ඕගොල්ලෝ අපි කියන්නේ අත්දැකීම ඇතුළේ. ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් අය ඉන්න පුළුවන්. අපි ඒගොල්ලන්ට එපා කිව්වේ නෑ. අපි කිව්වේ ඒගොල්ලන්ටත් අනිත් අයටත් එක්ක ඕගොල්ලෝ එනවා නම් පෙර සූදානමකින් එන්න. අපි ආවෙත් එහෙම. අපිට පස්සේ ආපු අයත් එහෙම. ඒකින්ද ඒකට සූදානම් වෙන්න විතරයි අපි ඒ දවස්වල පොයිස් පේජ් වල අපි ෂෙයා කරේ ඒකයි. ඉතින් බැනවලා බැනකොට වඩා අත්දැකීම් තියෙන ඒ වෙනුවෙන් කතා කරා. ඇත්ත මේ කියන්නේ මේ මෙහෙම ඇස්සෙලා එන්න ඕගොල්ලෝ එනකම්. මොකද මේ ළඟදිත් මම දැක්ක පෝස්ට් එකක් යනවා මේ ඇවිල්ලා දවස් පහ සති දෙකයි තුනයිද මේ අනේ වැඩ වැඩ කරන්න බෑ. පඩි ගියද 220ක්. මානම් 220ක් හම්බ වෙනවලු. ඇයි ඉතින් මදිද? ඔව් මදි. එතකොට එයා ලංකාවේ කීයක් හම්බ කරාද? ඊට වඩා අමාරුද වැඩක්ද මෙහෙද කරන්නේ? ඔව්. ඒකට සමාන පඩියක් හම්බ වෙනවා. නෑ. මට වඩා පස්සේ ඉස්සෙල්ලා ආපු අයට මට වඩා පරණ අයට ඊට වඩා හම්බ වෙනවා. ඇයි මට ඒ වැඩේම කරනවා නම් ඒ ගානම දෙන්නේ නැත්තේ. අන්න මාර තර්කයක. ඉතින් ඒ වගේ කම්පෙයාරින් මම ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරනවා අනිත් කෙනා කම්පෙයාර් කරනවා මාත් එක්ක. ඉතින් එයාට ඒ ගාන හම්බ වෙන්නේ පරණ කමට. භාෂාව දන්න කමට ඒ මේ හැන්ඩ්ලින් කරගන්න පුළුවන් ඕනේ වැඩක්. ඒ සදන්නේ මෙයාත් එක්ක ඊට වඩා මේ හොඳ ළමින් මේ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිකන් කොරියෙන් නැහැ පඩි කාටවත් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. වෙන හේතු නැහැ. වැඩ කරනවා නම් ගෙදර ඇවිල්ලා වැඩ ටික කරලා දෙන්නේ නැහැ. වාහනේ ලවන්නේ නැහැ සදන්ින්ගේ කට්ටිය. ඒක නිසා අර එහෙම මොන හරි කිව්වහම පොඩ්ඩක් ඉඳලා බලන්න මේ ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. Tamanට නෙමෙයි නේම කියන්නේ. එකින් දෙකට සෝදනා කරන්න එපා. Tamanට නෙමෙයි නම් කියන්නේ. මොකද තමන්ගේ නමක් සඳහන් වෙලත් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මට යම් කිසි දෙයක් වදින්නේ මම ඒ දේ කරනවා. ඒ අය තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. ඒ වදින අය. වදින්න නැති අය කල්පනා කරනවා නෑ ඒක මගේ හොඳට ක්ලිප් එකක්. ඒක නිසා අපි මේ එහෙම ඉස්සරහට කරගෙන බලමු නේද? ඔව් එහෙම කරන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට A7 එක A7 III එක ගැන මම හිතනවා ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අයට අර YouTube පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරි ඉදි කරගෙන යන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට මම කට්ටිය සම්බන්ධ කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් දාන්න කියලා කිව්වා. දැන් අපි මේ එන සතිය ඇතුළත ඒක අපි ෆයිනලයිස් කරනවා කට්ටිය කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ මොන වගේ දවස්ද ඔයගලන්ට පුළුවන් දවස් කොහොමද අනිත් පැතිවල උල්සාන් නොවන පැතිවල ඉන්න විශේෂයෙන්ම ගොඩක් කතා කරේ උල්සාන් වලින් පිට අය. ඉතින් උල්සාන් වලින් පිට අයව කොහොමද මේකට සම්බන්ධ කරගන්නේ විශේෂම අපි ඊරිදා දිනයක් තමයි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. ඒ හගොන් එකත් එක්කලා කතා කරලා තියෙනවා අපි දැනට මේ ආයතනයත් එක්කලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී ওই විදිහට කරගෙන යන සූදානමක් තියෙනවා. වැඩසටහන අපේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ මොනවාද සුසුකම් හදාගන්න ওই විදිහට අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ දැන් අර කලින් කියපු දෙයක්ම එක තව පාරක් රිපීට් කරනවා මම දැන් ගොඩ පිටසක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නිසා ලයිව් එකත් එක්ක E7 ගහගන්න දෙවැනි පාර ආවට පස්සේ චේප්පු වුණාට පස්සේ ඔයගලන් අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න එදා ඉඳන්ම සුසුකම් ටික හදාගන්න. භාෂාව හදාගන්න චරිතයක් තියෙනවා නම් ගන්න ජොංගි චොක්කුම් එක දාගන්න. සල්ලි ජොංගි චොක්කුම් දාගන්නවා කියන එක ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට නැති වෙනවා කියලා. ජොංගි චොක්කුම් දාගන්නවා කියන එක ඕගොල්ලන්ට සල්ලි මිහි ඉතුරු කරගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මොකක් හරි plan එකකට යන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඔක කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් කාලයක් වෙනවා. පැයක් සාමාන්‍ය පැයක් කතා කරනවා. තව පොඩි දෙයක් අර කියනකොට මේ එනවා ඔළුවට කතා කරන්න ඕනි ටික අපි හදාගෙන තියාගෙන හිටියේ නැතිනම් තව වෙලාසන ලියාගෙන ඉතින් මේ දැන් අපේ අය වීසා හදාගන්න ගිහිල්ලා දැන් කෝල් එකක් එකකට කලින් ආවා අපිට නා හතර විතර කොමුනින් කෙනෙක්ගෙන් මැනේජර් කෙනෙක්ගෙන් එයා වීසා හදාගන්න ඊබෙක් මානන් දුන්නා. එතකොට අපි හව ඇයි ඉතර දෙන්නේ කියලා. එතකොට එයා කියනවා මේ එහෙම දෙන්න දීලා ඉල්ලලා දෙන්න දෙනවයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම වීසා වැදුනාද නෑලු. එතකොට දුන්න ගාන අපව හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ 100ක් මුලින් දීලා ඊට පස්සේ 100ක් දෙන්න කොහොමද? මම ඉතින් හැමදාම ප්‍රශ්න කරන එක අපි ගාවට එන්න කියලා නෙමෙයි අපි මේ කියන්නේ. ඒක වැරදි හඳුනන ඕගලන්ටත් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපේ page බලුවහම අපි හදලා දෙනවා. බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මගේ page එකට. එතකොට ඇන්ගල් කැෆේ එකට. ඒගොල්ලන් අපි ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙන හේතුව අපි හොයලා බැලුවා. මොකද මට මේ ළඟදී යන්න හම්බුණා මේ මේ ඔය කෙනෙක් හදන කෙනෙක් ගාවට හේතුව විශේෂ ඉල්ලීමක් නිසා. එතෙට මං ගිහිල්ලා බැලුවා. මං නිකන් ගියේ එතන ඇත්තටම එයා කිව්වා මෙයා ගහනවා අනිවාර්යෙන්ම පීසා එක එහෙම ගහපුවා ඉන්නවා කියලා. මං එයා ගාවට ගියා. ගිහිල්ලා මං සාමාන්‍ය ඉඳගෙන පැත්තට වෙලා හිටියා කතා කරන්න දීලා. ඉතින් ලකුණු ටික මුලින් කොලයක් අරගෙන ලියනවා. ලකුණු ටික. ලියලා ඉවරලා අහනවා EPS ID එක මොකක්ද? password එක මොකක්ද? ඉතින් එයාලා අර අරයා දන්නේ නැති ටික තමයි අහන්නේ කියලා මට තේරෙනවා. ඉතින් අපි මේකට දන්න නිසා බලන්න. එතකොට මම බලනවා මෙයා දැන් මෙයා අපි දන්නේ නැති දෙයක් කියනවාද කියලා. මෙයා අපි දන්නේ නැති දෙයක් කියන සාස්ත්‍ර අහන්න කියනකොට චෙක් කරන්න යන්නේ මේ වගේ. දන්නේ නැති දෙයක් කියනවාද කියලා බලන්න. නෑ එහෙම එකක් කියන්නේත් නෑ. එතකොට මෙයා හදලා දෙන දේවල් තියෙනවද කියලා මම බලනවා. දැන් මට එතනට ගියාම තේරෙනවා මෙයා හදලා දෙන දේකුත් නෑ. ඒ කියන ටික තමයි ලියන්නේ කොලේ. ඒ කොළේ ලියලා ෆිල් කරලා ඉවර වෙලා එයා සමහරක් තැන් තියෙනවා අර මේ එයාට විසඳ ගන්න බැරි පොයින්ට්. එහෙම එකක් දෙකක් තුනක් තියෙනවා සමහරක් තැන්. හැබැයි ඒක උත්සාහ කරලා විසඳ ගන්න බැරි නෑ. මොකද මේ හැම එක්කෙනෙක්ම වීසා හදන අයට හදපුවා නෙමෙයි මේ. මම අද කතා කරපු අය සමහරක් අය වීසා හදපුවා නෙමෙයි. කාටවත් දීලා හදාගන්නේ නෑ. කම්පැනි මහ එක්කෙනෙක් එක විතර තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හදන්නින් හරි, පුජන්නින් හරි, කවුරු තේරිය හරි, කවුරු හරි. ඉතින් මේ ඒ ටයිම් වලින් ගලව ගන්න බැරි වෙච්ච ඒවට අරගොල්ලෝ අතේ තියන් ඉඳලා තියන්නේ ඒ වගේලා මට හිතුණා දාලාද්දි. එයාගේ අහන දේවල්. හැබැයි එයාට විසා හදන්න බෑ කියලා කිව්වා. මම බැලුවදී විසා හදන්න පුළුවන් කියලා දැන් ගියා අපිට බෑ කියලා කිව්වනේ. ඒතකොට මට තේරිච්ච දේ තමයි ගොඩාක් බහුතරයක් ඒ කොරියන් අය දැන් අපි දැන් ගොඩක් කොරියන් අයනේ ලංකාවේ මම දන්නේ නැහැ ඉතරන ඉන්නවද කියලා ඇති. මේ ඒගොල්ලෝ ඒ කරන්නේ අර දන්න දේ පාවිච්චි කරන එක මට තේරුණා. ඒ ගහන්න බැරි ගහන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒ සජන්නිනුයි ඒ තෙරිණින්මයි හරි පුජන්ණින් හරි දන්නේ නැති දෙයක් අර මිනිස්සයා දැනන් ඉඳලා එතනින් තමයි කරන්නේ. හැබැයි මේ එකකවත් අර මිස් මුලින්ම කිව්වා අර KIP සර්ටිෆිකේට් එක හදලා දෙන්න පුළුවන්ද? ටොපික් වල සර්ටිෆිකේට් එක හදලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ මොකක්වත් බෑ. එහෙම සදලා දෙන්න බැරි දෙයක් බැරි දෙයකට තමයි අර මුදල් ගන්න ඉතින්. ඒක ගන්න හේතුව පැහැදිලි නෑ ඉතින් මට. මං ගියම ගියාම මට තිබිච්ච දේ තමයි අපි මෙයාට වඩා දෙයක් අපි මිනිස්සුන්ට දුන්නා නේද කියලා. ඒ කියන්නේ මානසිකව. හැමතිස්සෙම උනන්දු කරලා හැමතිස්සෙම භාග ලියන්න පාඩම් කරන්න අපි ගන්න ගාලා කතා කරලා ගොඩක් අය දන්න මේක බලන් ඉන්න පැයක් දවසර ගන්න පැය දෙකක් පාඩම් කරන්න ඒට මේ විභාගයට නම් අද මේ ආ විභාගෙ නිකන් තියනවා කියලා කියලා එහෙම කියන්න එපා එහෙම කියලා අපි ගොඩාක් අයට ඇඟට යම්කිසි තල්ලුවක් දෙනවා මානසිකව අපි ඒගොල්ලන් ගොඩක් පෝසත් කරලා තමයි මේ හැම දැම ගොඩක් අය දන්නවා ඉතින් අපි කියන්න දෙයක් නැහැ අලුතෙන් අපි ගැන කියා ගන්න ඕනේ නැහැ මේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න කිව්වේ එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් ඔව් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන් එක අරමුණක් තියාගත්තොත් මේකට මේ ටාගට් එකට මම කොහොම හරි කැපවීමෙන් යනවා කියන ඒක තියාගන්න අර මෙහෙම වැනෙන්න එපා. වැටේ හිටපු ඉන්න වගේ වැනෙන්න එපා. ඒ ටාගට් එකට මම යනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියාගෙන ඒ ටාගට් එකට යන්න. එතකොට අපි දැන් ඔය ප්‍රශ්න වලට පොඩ්ඩක් උත්තර දුන්නම බලන්න පුළුවන් පොඩි වෙලාවක් විනාඩි 5ක් 10ක් ප්‍රශ්න බලන්න. ලයිව් එකේ ඉන්න අයගේ හසුන් පීරිස් ඉඳලා ආවට පුළුවන්ද කියලා මම දෙපාරක් ඉඳලා ආවට පුළුවන්ද ඔය දෙපාර මම හිතන්නේ E73 එක වෙන්න ඇති එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ E73 ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයගොල්ලෝ එහෙම ඒක කිව්වේ මේ කෝටා එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලා E73 ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒජන්සියක් ඕනිද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක තවදුරටත් අපි හොයලා බලන්න ඕනි මේ කෙනා ඇවිල්ලා තියෙන 2000 එයාට 20 වීසා ඉෂු කරලා තියෙන 2021 දාවෙනි මාසේ 7 වෙනිදා එතකොට මේ කෝටයි අලුතින් දාපු දවස මම දන්නේ මේක 2022 4 වෙනි මාස 19 තමයි මේක මේ මෙහෙම නැව් වලට ගන්නවා කියලා එහෙම කතාවක් ගියේ. ඊට කලින් මේක දැම්මා කියලා මට මතකෙකුත් නැහැ. කොහොම හරි 10යි 7 මෙයාට 20යි කියලා. ඒ යාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් කම්පැනිත් එක්ක මෙහි කතා කරලා තමන්ගේ සුදුසුකම් ටිකක් කියලා මොකද යොන් ජොබ් එකට තමයි කිරියන් කොම්දෙන් බලන්නේ. අනිත් ඒවට කිරයන් පොම්තෙන් බලන්න ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තට සහ ඉලෙක්ට්‍රික් පැත්තට පේන්ටින් පැත්තට පේන්ටින් පැත්තට සර්ටිෆිකේට් ගොඩක් මම හිතන්නේ තියෙනවා කියලා කියලා පේන්ටින් මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන් සමහර වෙලට වෙන රටවල ඉඳලා ආවා අර ඩිග්‍රී එක ඔව් ඒ ඩිග්‍රීස් වලට තියෙනයි මම දන්නේ ගොඩක් අය එන්න ඕනි කියලා කිව්වා හැබැයි මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් දෙකත් එක්ක එන්න ඕනි කියලා හැබැයි එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් අද ගොඩාක් අමාරුයි මිනිස්සුන්ට කියලා අපිට දැනුවත් වෙනවා ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඉන්න කොරියාවේ වෙල්ඩර් ජොබ් එකක් මාරු වෙන්න බැරි වෙයිද දැන් ඉන්න අයට මාරු වෙන්න බෑ ඊසරන් ඒකට ඒක දන්නේ මොකද දැන් ඉන්නේ ඔයගලන්ට අර සුදුසුකම් ටික නැතුවනේ නේ දැන් අර සුදුසුකම් ටික අනිවාර්යෙන්ම මේ ජොබ් එකට මේකට මේ ටික තියෙනවා පළවෙනි අවුරුදු පහේ ඊසරන් ගන්න බැරිද පළවෙනි අවුරුදු පහේ ඊසරන් ගන්න බෑ පහෙන් පස්සේ ඊසරන් ගන්න පුළුවන් නමුත් අර ලකුණු 52කින් ගන්න නොදොම්බු චුසුන්සෙකින් ගන්න අයට නම් ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 8ක් ඒගොල්ලන්ට මෙහෙමයි එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ ඊපෙරේදත් ඔය කතා කරා අවුරුදු 8න් වීසා ගැහුවා කියලා මං එයා ඕමයි කියලා කිව්වා මම හතරක් දාන්න මල්ලි කෙනෙක් බලන් ඉන්න ඇති ෂුවර් කරගෙන බලන් ඉන්න එයා එයාට හදා ගන්න ඕනේ කිව්වා අවුරුදු 8 එයා නොදොම්බු වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න මේකක් තිබුණා හැබැයි අර එහෙම දාලා දැන් මං කෝ හරි දැන් එහෙම කිව්වාය මං දන්නේ නැහැ. එහෙම දැකලා නැහැ නේ මට දැකලා නැතිද කියන්න බෑ කිව්වාලු කිව්වා. ඒත් මට එයා විශ්වාස නිසා මං කිව්වා හරි මල්ලි එහෙනම් ඔයත් දාන්න කියලා. හැබැයි වැදුන්නේ නැහැ. කල් තියෙනවනේ ඔයාලට තව කියලා කිව්වා කිව්වා. ඉතින් මං කියපු එකම තමයි උනේ ඒවලට අර අන්තිම අවුරුද්දේ ඉන්න අයට තමයි මේ වීසා එක දෙනවා කියලා කොලෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් කොලේ තියෙන එකට වඩා යම් වෙලක් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඔය කිව්වේ මං කිව්වේ දැන් මුලින් කියනකොට අපි බැහැයි කියන්න බෑ. මොකද පුළුවන් තැන තිබිලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට ඒක කියන්න බෑ යාට එහෙමයි කියලා. නමුත් එහෙම බෑ. දැනුවත් බෑ. අනිත් එක අවුරුදු පහට වැඩිය මේ කුමුදු විස් දැන් අපිට හම්බ වෙනවනේ අවුරුදු කොරෝනා විස එක දාපුවා. එයාලට පුළුවන්. ඒ අවුරුදු පහෙන් පිටරනේ මේ විස එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එයාලට පුළුවන්. අවුරුදු 5න් පස්සේ ඉන්න. 5 ඇතුළේද? 5 පස්සේ යට පුළුවන්. මොකද චිකිත්සා තුනක් තියෙනවා සජෙෂන් එකට ලකුණු. චිකිත්සා තුනක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක මොකක්ද? කම්පැනි එකද ඔයගලන්ගේ? කම්පැනි චිකිත්සා තුනක් තියෙනවා නම් බොහොම හොඳයි. එකකට වැඩි තියෙනවා. මිලින්ද ගමගේ අහලා තියෙනවා E7 වීසා නීති වෙනස් වෙයිද? සර් සර් නම් ඕනේ මේ E7 වීසා නීති වෙනස් වෙයි කියලා සමහර විට හිතෙනවා. මොකද දැන් තියෙන ටාගට් එක මොන වේවිද කියලා කියන්න බෑ. අද 72යිනේ. මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට කොහෙද 72 ආවේ. මෙච්චර කාලෙක. මට මතක විදියට පණ නෑ. මොකද 72 ස්කෝ කරන්නේ අර පඩි තියෙන අයට, පඩි නැති අයට. ලක්ෂ 26 මාසෙකට පෙන්වන්න බැරි අයට තමයි 72 මේ ස්කෝ එක හයි ස්කෝ විදියට තිබ්බ. හයි ස්කෝ නෙමෙයි සෝරි. මේ පඩි පෙන්වන්න බැරි අයටත් තියෙනවා වෙන පාරකින් ඇවිල්ලා 72ක් පෙන්වන්න. එතකොට එයාට රිසෙක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමන්ගේ ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නම් ඒවට ස්කෝල් මොන හරි ස්කෝල් ස්කෝලේ ගියේ ඒවට චැම්පියන්ෂිප් තියෙනවා නම් ඒවයින් පෙන්වන්න පුළුවන් අර 72 පඩි නැත්තම් ඒ අයට මේ 72 තිබ්බේ දැන් ඒ අය සහ සමානව අපේ මේ සාමාන්‍ය පොයින්ට් එකට 72 ගන්න වෙලා ඉතින් සමහර විට මොනවා හරි නීතියක් වෙනස් වෙයි කියලා හිතෙනවා ඔව් කම්පැනි තියනවා කියලා නේද උදය කුමාර අබේවික්‍රම ඔව් කම්පැනි සිගිසා තියනවා නම් ඔයාට සහතිකය දෙන්න පුළුවන් පෙන්වන්න පුළුවන් හැබැයි අර කිරියම් කොම්සන් එක ගන්න බෑ සිගේචා සහතිකයේ පෙන්නවා නම් ඒ දෙකෙන් එකකට විතරයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. ලංකාවේ සැලොන් වල තුනේ ලංකාවේ පොළොවේ සත් පෝස්ට් එකක් කරන්න කැමතික් තියෙනවා එහෙම හොඳයි කොරියාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට නම් අපිට ඔයගලන්ට සැලොන් ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩාක්ම හොඳයි. මෙහි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔය පොඩි කපනේ වහන් මේ ගොඩක්ම හොඳයි. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ දේවල් ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන මේ ෆොන්ඩ් වලට එහෙම. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දැනුවත් වෙලා ගියොත් එහෙම ඔයාලට හොඳ බිස්නස් එකක් ලංකාවේ සිදු කරන්න පුළුවන්. සැලුන් පැත්ත ඉගෙන ගන්න ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන කෙනා මට කතා කරන්න මම ඔයගලන්ට තැනක් හොයලා දෙන්නම්. සමහර විට ඔයගලන්ට වියදම් කරලා ඉගෙන ගන්න වෙයි. ඒ වගේ කෝස් එකක් කරනවා නම්. නමුත් ඒක අහක යන එකක් නැහැ. ලංකාවේ ඔයාට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද කොරියාවේ මේ පැත්ත සෑහෙන හොඳයි ඔය කොණ්ඩ කපන පැත්ත ඔය කොණ්ඩ වලට පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ දේවල් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. අයියේ 2022 එක්සෑම් කරපු අයගේ ෆයිල් රිටර්න් කරලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒක නම් හොයලා බලන්න ඕනේ නිකන් දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපිට මැසේජ් කරනවා නම් හොඳයි වෙනම. මොකද මේක ඇතුළේ තිබ්බම ලයිව් එකකින් පස්සේ අපිට ඒක බලන්න බෑ. ඒවට උත්තර හොයලා දෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි දුරට උත්සාහ කරන්න නම් උත්තරයක් හොයලා දෙන්න ඒකට. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඊළඟ මාසේ තමයි උත්තර ගන්න ඕලා. ඒකෙන් නැත්නම් අපි ප්‍රයිවට් ඒගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් උත්තරයක් දෙන්නම් හැබැයි එක වාරයකට වඩා දැනුවත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්නත් තියෙනවා. මොකද අපි එකපාරක් දැනුවත් කරන සමහර විට ඒක බලලා අපි වෙන වැඩක් කළා ඒක අමතක. ඒක මම මතක් කරන ඒක ඕගොල්ලෝ අපිට කරදර කරන්නේ නැති වුණත් මේ මැසේජ් එකක් දාන එක දැම්මම කමක් නැහැ. කරදර කරන්න නැතුණත් කමක් නැහැ ඒක දැම්මම. ඊට පස්සේ ආයෙ ආවා දෙනවා අයි ඔටෝමොබයිල් එන්ජිනියරින් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙන දැනට කොරියාවේ ඉන්න ඒ වීසා එකට මාරුවෙන් try කරන්න පුළුවන්. කොරියාවේ ඉන්න නම් බෑ දැනට. E73 දෙන්නේ ලංකාවේ අයට. ලංකාවේ නෙමෙයි sorry වෙන රටක ඉන්නම් ඉන්න අයට. මේකේ පැහැදිලිව මේක කියලා තියෙනවා. ඔය මේ ලංකාවෙන් එන්න ඉන්න අයගේ අහන ප්‍රශ්න මැසේජ් එකකින් දාන්න. මොකද මැසේජ් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපි දන්න අයගෙන් හරි දන්න තැන්වල දැන් මේ අපේ කුමුදුමි සම්බන්ධ වෙන HRD එකේ එහෙම මොකක් හරි එහෙන් අහලා අපි උත්තර දෙන්න. නැත්තම් දන්න කෙනකින් අපි තව වුණාට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න අයියේ. ඒක ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා මේ page එකේ මගේ මම page එකේ live දෙන ගමන් තියෙන මම එකක් වැඩිම කරේ ඒකට හේතුවක්. එතනින්ම හැම විස්තරයක් ගන්න පුළුවන් එතනින් ගන්න පුළුවන් නිසා F3 ඉන්න අයගේ වීසා චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඔව් F3 ඉන්න කෙනාට වීසා චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. F3 කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ තොම්බන් වීසා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පාර්ට්නර් පාර්ට්නර්ට මොකක් හරි වීසා එකක් දෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට F3 හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ partner E7 partner කෙනෙක් නම් E7 partner කෙනෙක් නම් E74 partner කෙනෙක් නම් E74 එක්කෙනා F299 වලට මාරු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. F299 වලට මාරු වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ EF3 එක F1 වලට මාරු වෙනවා. F1 වලට මාරු වෙනවා. ඒක එහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ওই කැටගරිස් තියෙනවා. ඒතර D D2 එකක ඉන්න පෙවුචා කෙනෙක් නම් D2 එකක ඉන්න පාර්ට්නර් කෙනෙක් නම් ඒ తත්වේ වෙනස් ඊට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක චුට්ටක් දීර්ඝව විස්තර කළ යුතු දෙයක්. F3 F3 මේ F3 යට V සමාන කරන්න පුළුවන් දෙ කියන එක. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු ඉදිරි වැඩසටහනවලදී දීර්ඝව. ඉන්ටවස් එක්කෙනින් කහල් දෙන මේ හැමෝම අහන ප්‍රශ්න දැන් ওই ලයිව් ලයිව් එක බලන්න ඒ කියන්නේ පැයයිනි කරන්නේ අපි අපි අපි දන්නවා ලයිව් දිගටම කරාම මේ මිනිස්සුන්ට එපා වෙනවා. හැබැයි පැය ඇතුළත අපි මේක ඉවර කරන්න හදන්නේ ඒකයි. ඒ වුණාට අර සමහර ප්‍රශ්න පොදුයි. E7 වීසා e එක වැඩි වුණාට පස්සේ රිනීව් කරද්දි ලකුණු කීයක් ඕනද? එයා ලකුණු ඕනේ 52යි. ඒක ආයි කියන දෙයක් නෑ හැමෝටම දැනගන්න කිව්වේ 52යි. හැබැයි ඒ 52ක් නැති අය ඉන්නවා. ඔව් දැන් මෙහෙමනේ. යාලා ඉන්නේ ඔක්කොම එක්සෑම් නැතුව 52 ගහන අය ඉන්නවා. 52 හදපුවා ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙන්නේ වයස අඩුයි. අනිත් පැත්තේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නොදැනම වෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ චුචොන්සෝ ගත්තා ඉන්නවා. අපි ගන්නවා රෙකමෙන්ඩේෂන් ගන්නවා පුරිසම රෙකමෙන්ඩේෂන් හරි නොදොම්බු රෙකමෙන්ඩේෂන් හරි ගන්නවනේ. ඒ ඒ වර්ගින ඒව අපෝ පාවිච්චි කරන්න බෑ දෙවෙනි පාළේ. එතකොට ඒකත් නැති වෙනවා. ඒක නිසා අපි කියන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලන්ට දැන් අවුරුද්දක් වැදුනා. ඔන්න දැන් පටන් ගන්න ඉගෙන ගන්න. නැත්තම් චාගිරිජන් එකක් ගන්න. ওই දෙක විතරයි තියෙන්නේ. මොනවා කරත් ඔය දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම හැමෝටම කියන දෙයක් තමයි මේ e7 එක ගහගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් සමේතම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ කරලා තියාගන්න. අර සර්ටිෆිකේට් මොකද ඒක පහට ගියාට පස්සේ පහ පාස් වුණාට පස්සේ බෝනස් පහකුත් හම්බ වෙනවා. ඒතර ලකුණු 25ක් එතනම තියෙනවා. ඒ නිසා එතකොට මේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට බයක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් මට ලකුණු තියනවාද කියලා එක ගැන හැමතිස්සෙම මේ පොඩ්ඩක් සෙවිල්ලෙන් ඉන්න ඔය අවුරුදු පහ අලුත් කරලා අවුරුදු දෙකකට ගහපු අය නම් ඊගාව දෙකේදී නේ ගහන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමහර කප් පෙරේල අවුරුදු දෙකකට ගහන නිසා ඒක ටිකක් කම්පැනිත් ගොඩාක් වෙලාවට දැනුවත් මදි ඔය E7 එක ගැන මටත් කතා කරනවා කම්පැනි වල ගොඩක් සල්ලන්නම්ලා මම ඒ වගේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දීලා තියෙනවා ගොඩක් අයට ඉතින් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වලට ගොඩක් අය කතා කරනවා ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල ගොඩාක්ම ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා නැත්තේ නැහැ ඉතින් මම හිතනවා අපි සවුන්ඩ් අඩුයි කියලා මුලින් කතා කරලා තියෙනවා අපි ඊළඟ පාර බලන්න ඇත්තටම සවුන්ඩ් අඩුද කියලා තුන් දෙනෙක්ම කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා සවුන්ඩ් පිළිවෙලට ලස්සනට වැඩි කරගෙන යනවා අයියේ සිපි ඒකත් හොඳයි thank you මේ පිළිවෙට වඩා අපි දැන් අර ගොසිප් කතා කරනවට වඩා මේ ඇවිල්ලා අපි බැලුවේ ඉතින් මේකෙන් කාට හරි උදව්වක් වේද කියන එකයි. ඉතින් අපිට ලකුණු ගන්නවත් නැත්නම් මේ අපේ බිස්නස් ගන්න නගා හිටවන්නත් නෙමෙයි මුලින් අපි ඒක කිව්වා. කැමති අයට ඉතින් ඒ සම්බන්ධව තියෙන ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක බලන් ඉන්න අය ඔක්කොම මේ බලන් ඉන්න අය 70%ම මම හිතන්නේ කමන්ට දෙයක් ගනී කියලා. ඉස්සරහට යයි ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ට යන්න ඕනි මම කිව්වේ අපි නෙමේ මේ ගොඩ යන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. ඉන්නවා. එහෙම කරන අය ගොඩක් කොරියාවේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේවත් බලන්න. ඔක්කොම එකතු කරගෙන අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට නගින්න පඩි පෙළක්. ඒක තමයි අපිට ඇදලා. ඔව් ඒකයි. ඉතින් මේ හැම දෙයක් පැත්තෙන් එකතු කරගෙන අපේ ගමන අපි යනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඔයගොල්ලන්ට අමර වෙනවා. තාට මගදී අතාරින්න එපා. ඉතින් ඒකයි. මට දුකයි. ඉතින් සමහර ළමයි මේ ඔන්න මෙන්න කියලා අතාරිනවා. මටත් කියන කතා කරලා ගෙදර අහවල් දේ වුණා. ඉතින් මොනවාද ලොකු පෞද්ගලික ප්‍රශ්න. ඉතින් ඇත්තටම මම දන්නේ ඒව ඇත්තද කියලා. සමහර ප්‍රශ්න අපි විසඳලා දෙනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ යන්න එපා. මේක චුට්ටක් විතර ළමයින්ට පොඩ්ඩක් කතා කරනකම තේරෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම එක එකනාගේ මානසික මට්ටම් වෙනස් සෑහෙන්න. මම හිතනවා ඇත්තටම මයිහංග කැෆේ දැම්මට පස්සේ මට ගොඩාක් පෞද්ගලිකව සමහරක් අයත් එක්ක කතා කරන්නට ඉඩ ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම එක එකනාගේ මට්ටම් වෙනස්. පෞල් මස්නම් වෙන්න පුළුවන්, මානසික මට්ටම් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා හරි වෙනස්. ඉතින් අපිට සේවයක් සෑහෙන සිදු කරා කියලා කියන හිතනවා. මොකද සමහර ක්‍රමයට යන ගමන අපි හදලා දෙන්න මේ විදිහට දැන් ඉතින් ඇත්තටම ෆෝන් එකකින් කතා කරන එක අර කාලය කියන්නේ මුදල් විශේෂයෙන්ම කොරියාවේ කාලය කියන්නේ මුදල් නමුත් අපි කාලය ගැන එච්චර හිතුවේ නෑ පහුගිය දවස්වලම දැනටත් හිතන්නේ නෑ කාලය ගැන ෆෝන් කෝල් එකක් ආවම ගොඩාක් වෙලාවට සමහරවිට කතා කරනවා කතා කරලා කතා කරලා ඒ ළමයි ඒ තත්ත්වයෙන් ගැලවෙනකම්ම අපි කතා කරලා පොඩක් ඒ ගණන්ව ඇත්තටම කවුන්සලින් තමයි බැලුවාම බැලුවාමනේ ගොඩක් ඒවාට කවුන්සලින් තමයි බැලුවා ඒ කතා කරලා මේ අපේ අත්දැකීම් සහ අපේ අත්දැකීම් ඉතින් වයස දැන් අපි වයසත් එක්ක සෑහෙන අත්දැකීමක් තියෙනවා කොරියාවෙත් අත්දැකීමක් තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණා මේ දැන් මිස් නම් මේ ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන යුනිවර්සිටි එකට කියලා මාස්ටර් එක අරගෙන දැන් කොරියන් මේ ලැන්ග්වේජ් එක මේ උගන්වන්න දැනට සහතිකයක් තියෙන කෙනෙක්. එතකොට මම මේකේ සතුටින් මොකද්ද කරන්න කියන සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඒක ගැන මම කෙලින් කියන්නම්. මම අත්දැකීමෙන් මේක පහු කරලා ආපු නිසා මම අපේ මල්ලිලටත් ඒ ටික පහු කරන්න මම දන්න දේවල් වලින් අපි පාවිච්චි කරන දේවල් වලින් අනිත් අයට වඩා හොඳට මට කියන්න පුළුවන් කියලා මට හිතේ ඉන්න මං ආවේ. ඒක මගේ ඇවිල්ලා මං ගාව තියෙන ආත්ම විශ්වාසය. ඒක මෙතෙන්ට මම කොහෙද හිටියේ කියන එක නෙමෙයි අදාළ. දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියන එකයි. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝත් එහෙම තමයි හිතන්න ඕනේ. අර අපේ ගම්වල කතාවක් තියෙන්නේ. මේ ඕක හිටපු හැටි අපි දන්නවනේ කියලා. <laughs> ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. දැන් ඉන්න හැටි තමයි වැදගත්. ඉතින් දැන් ඉන්න තැන බලන්න ඉන්න තැන ඔයගොල්ලෝ අපි කියන්නේ නැහැ මම කොහෙද ඉන්නේ කියලා. නමුත් මේ අර අහන ප්‍රශ්නෙට පොඩි උත්තරයක් දුන්නේ මම මහා ඉන්න නිසා. ඔය ඇත්තටම මමත් ගොඩක් වෙලාට මේ ආදර්ශයට ගන්නවා මගේ මගේ වැඩවලට නෙමෙයි අනිත් ළමයට කතා කරද්දී මම ආදර්ශයට කියනවා මෙහෙම කරපු කෙනෙක් මගේ ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලොත් ඒ විදිහට කරන්න කියලා. මොකද කොරියාවේ අන්තිම අමාරු වැඩ රාජ වැඩක් කරලා අවුරුදු 10ක් එක දිගට මේ වැඩේ කරලා ඒ අපේ අරමුණ නෙමෙයි. මෙන්න කිසි දෙයක් නෙමෙයි නෙමෙයි අපිට ඒක අරමුණක් තිබ්බේ ඒ අරමුණ වෙනුවෙන් අපි වැඩ කළා. ඉතින් එහෙම කළා අන්තිම අවස්ථාව වෙනකම්ම අමාරුවෙන් try කරලා ඒක මොකද කෙටි මාර්ග ඕල්ඩ් සම් තියෙන නැති හැබැයි කිසිම කෙටි මාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ අපි. අපි ඒ ටාගට් එකට අපි සෑහෙන දුර ගමනක් ආවා. මෙයා කොරියන් කෙනෙක් මැරි කළෙත් නැහැ සිටිසන් ගන්න. මාව තමයි මැරි කරේ නැහැ. ඉතින් එහෙම මැරි කළා මාව මැරි කළා ඉඳලා එයාගේ ටාගට් එකට යන්න මමත් ඉතින් එයාට උදව් කරා අපි දෙන්නම ගිය ගමනක්. ඉතින් ඒ විදිහට එයාගේ ටාගට් එකට ගියා. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන් විතර දැන් ඕගොල්ලන්ගේ වයිෆ්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙහි ගොඩක් අය මම හිතලා සහයෝගය ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ගමන යන්න මේක. එහෙට මෙහෙට වැනෙන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ගමන යන්න. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් ගොඩක් කොන්ක්‍රීට් පොඩ සුට්ටක් බලමු. කොන්ක්‍රීට් කම්පැනි එකක් මේ පුරිසනුත් කරන්න පුළුවන් ද වෙල්ඩින් ලයින් එකක් යනවා. සමහර අයට පුළුවන් විමල්. ට්‍රයි එකක් දෙන්න එහෙම බැරි ඒවා කීපයක් මම මැදිහත් වෙලා කරලා දීපුවා තියෙනවා පොලිතින් එකක් බෑයි කියලා අපි හිතපු එකක් කරන්න දුන එක බාරගෙන තිබ්බා ඒක කරා ඊට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් එකක් අපිට තිබ්බා මේ අපි නොහිතන පැටි ඒවත් බිලා තියෙනවා ඉතින් අපේ අය දන්නේ ඒ පැත්ත මොකද්ද කියලා ඒක දන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂක් මොකද ඇහැ සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර දන්නේ ඇහැ ගන්න මුළු සර්වාංග වෛද්‍යවරයෙක්ට මුළු ඇහැ ගැනම සමහරට කියන්න බැරි වෙනවා එයා සාමාන්‍ය දෙයකට මෙහෙතක් දෙයි නමුත් අර සමහරක් අවස්ථාවලදී අපි එහෙම දැනගෙන කතා කරපුවා ඉන්න ගොඩක් හදලා කරලා හදලා දීලා තිබ්බා ඉතින් ඔය උත්සාහ කරන්න එතෙන්ට යන්න බලමු ඉස්සරහට මේ තව දේවල් තියෙනවා නම් අපිට ප්‍රශ්න වේලාසනේ යොමු කරලා තිබ්බොත් මෙසේජ් කරලා දැන් මම දන්න සමහර කෙනෙක්ට අපි එකපාරක් එහෙම කිව්වා නමුත් එහෙම මෙසේජ් කරන්නේ නැහැ දැන් මේ ලයිව් එකේ දාන ටික තමයි හැබැයි ප්‍රශ්න වෙනස්ව තියෙන අය කියන්නේ එතකොට අපි ඊළඟ මාසයේදී සම්බන්ධ වෙද්දී ඕගලන්ට මීට වඩා දෙයක් දෙන්න බලන්න පෙළඹර මාසෙත් මේ වගේ පළවෙනි සතිය බදාදට මේ විදිහට අටහමාට සම්බන්ධ වෙන පැයක කාලයක් අද දැන් පැයට වඩා චුට්ටක් විතර වැඩියෙන් කතා කරා. ඉතින් ගොඩාක් කතා කරනවත් ඔයගලන්ට කම්මැලි අහගෙන ඉන්නත් මම හිතනවා ඉතින් පිළිතුරු ලැබෙන්න ඇති කියලා අපේ අත්දැකීම් සහ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මේ විදිහට ඔයගලන්ට සේවයක් දෙන්න. මේ අර මේ ලයිව් දීලා අපිට දන් දී අපි පොරවල් කියලා කියන්න හදන්නේ නැතිව අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන සාක්කිත් එක්ක එන්න. ඔව් ඉගෙනගෙන. ඔව්. ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒක සමහර ප්‍රශ්න වලට අපි මේක කරන්නකොට අපි මේ ගොඩක් මාස දෙක තුනකට කලින් මේක කරන්න හිටියේ. නමුත් නොකර හිටියේ හරියටම අධ්‍යයනයක් නැතුව දෙයක් කරාට පස්සේ මිනිස්සු ඒකෙන් ගන්න දේ වැරදි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණු ඇතුළේ අපි තාමත් කල්පනා කරන අපි කියපු දේ වැරද්දක් තිබුණාද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ සමහර අය දැනුවත් කරන්නේ මේ කමෙන්ට් එක ඇතුළේ හරි එහෙම තැනකදී වැරදුනා නම් අපිට. ඒතර අපි ඒකනත් හොයලා බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට ලියකිලිත් එක්ක එන එක තමයි අපි කරේ මේ මේකදී මම දැක ගොඩක් අය කතා කරනවා ඒව හරි ගොඩක් දේවල් සමහර තැන්වල කියවුන් නැති ටිකක් තිබුණා ඒ කියන්නේ හරියටම ඩීටේල් කරලා තිබ්බේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඩීටේල් කරනවා කියන්නේ ඉන්ද්‍රවද්‍ය ඒ කරුණු අධ්‍යයනය කරලා තිබ්බේ නැහැ ඒකට උත්තරයක් තමයි අපි ගොඩක් අයට දෙන්න බැරි වෙන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් E73 ගැනත් අපි ගැටලු සම මේ E74 එකට අපි දැන් 72ක් දුවහම ලකුණු ළමයට ෂොක් එකක් වගේ මොකද්ද කරන්නේ මේ කියන. ඉතින් ඒ වගේ වෙනවා නෑ. ඇත්තටම අතාරින්න ඕනේ නෑ. කරන්න පුළුවන් මේක ලේසියි. ඉතින් අපි කරගෙන යමු. ඉදිරියේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනාට කොහොමද මම පාර කියලා දෙනවා. කොහොමද කරන්නේ කියලා දැන් ඉදිරියේදී අපි දෙන්න එකට එකතු වෙලා තමයි ඕගොල්ලන්ට පාර කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරගෙන යන්න වැඩි. අපිත් එක්කම සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්කත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපි ඉදිරියේදීත් හම්බ වෙමු මේ වගේම දවසක. එහෙමනම් අද හැම දිනාටම අපි ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගලන්ගේ බලාපොරොත්තු මේ විදිහට මිශ්‍ර වෙන්න කියලා. ඊසෙවන් ගත්ත අයට විශේෂයෙන් සුබපත් වෙනවා. මටත් කෝල් මටත් මැසේජ් කරලා තිබ්බා මේ ක්ලාස්තාව ළමයි. ඉතින් ඒ අයට මම විශේෂයෙන් සුබපත් වෙනවා. ක්ලාස් ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන අමාරුවෙන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ගමන යන්න මටත් අත්වලා පෙන්න ලැබීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ මොකද ළමයෙක්ට මනුස්සගේ ඇස් පාදනවා කියන එක ලොකු පිනක් කියලා මම හිතනවා මේ අපි ගන්න මුදලටත් වඩා. ඉතින් ඒක මම ඇත්තටම සතුටුයි. ළමයි එක්කලා ගත කරන කාලේ මම කොච්චර ටයර්ඩ් වුණත් නමුත් ඇත්තටම සතුටුයි. උගන්වනවා කියන එකට මම ආස දෙයක්, ආස ජොබ් එකක් මම උගන්වන්නේ. ඉතින් මම ආසාවෙන් කරන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයගලන්ටත් මම හිතනවා ඒක වටීවි කියලා. ඉතින් සුබපතන හැමෝටම පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච අය සහ නැති හැම දෙනාටම ඉස්සෙන් ගත්ත මේ විදිහටම අපි නැවත වතාවක් හමු වෙනවා. අන්තිමටම පොඩි දෙයක් කියලා යන්න මොකද එකක් කිව්ව නැත්නම් එකක් අඩුවක් අද කතා කරා 72 තිබ්බ අය 75 තිබ්බ අය කතා කරා එන්නේ තුන් දෙනෙක් කතා කරලා ආවෝ මොකද අයියේ විස වැදුනේ නැත්තේ කියලා ඒකටම පොඩි උත්තරයක් දෙන්නම් මට හිතෙන උත්තරෙත් ඒක මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි ලබන සතියේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ඇපීල් කරන්න තව පොඩි දවස් මාසෙ ලබන සතිය වගේ දෙයි මට හිතෙන්නේ එතකොට ඒගොල්ලෝ අහලා බලන්න සමහර අය කම්පැනි ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් නඩු දාලා හරි ඕගොල්ලෝ දන්නේ ටිකක් ඒ කම්පැනි රීඑන්ට්‍රි වෙන්න බැරි හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් අයට තියෙන්න පුළුවන් වීසා කාලය තියෙනවා. ඒක නිසා එයාලට කියනවා ඔයාලට වීසා කාලය තියෙනවා තව. ඒකින්ද ලකුණු ඔහොම තිබ්බාම අර අඩු අයට දෙනවා වීසා කාලය අඩු අයට. එහෙම එක අවස්ථාවක් මට හම්බෙලා තියෙනවා මීට කලින්. අපේ අත්දැකීම් වලින් මම කිව්වේ දැන් අපිට අපිත් එක්ක වැඩ කරන්නේ නැතු වුණත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලා අපිට තොරතුරු දෙනවා. හරි තොරතුරුත් දෙනවා, වැරදිවත් දෙනවා. හැබැයි හරියව අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ තොරතුරක් ලැබිච්ච එකක් අනුව තමයි මම කිව්වේ අඩු කාලයක් තියෙන ලකුණු වැඩි 72. ඒයට ඉස්සල දෙනවා. පස්සේ 72කට අඩුවෙන් දෙනාට දෙන එහෙම එකක් තියෙනවා. අපි ඒක කියලා විතරක් නම් කරන්නේ. ඔව් ඒ නිසා එහෙම එකක් තියෙන ඇපීල් කරලා බලන්න. ඒකේ 75 76 තිබ්බ වීසා ලැබිච්ච නැති අය ඇපීල් කරලා බලන්න. ඉතින් මේකේ අවස්ථන එහෙම ඒකට සහයෝගයක් අවශ්‍යයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හොඳයි එහෙමනම් අදට අපි සජීවී විකාශය මේ විදිහට නවත්තනවා. මේ වගේම ලබන මාසෙත් බදාදා දිනේ පළවෙනි බදාදා දිනේ අපි මයිහංගල් කැෆේ සජීවී විකාශයත් සමග හමු වෙනවා. එහෙමනම් හැම දිනකටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුබ රාත්‍රිය. ඊළඟ සැරේ